mpaka tunamala 14th tunamala valentines day ngaawo nno ŋŋamba mm, tutunuulire kati womens day naye ngaomwezi gwo tulimu gwabaagalana munange gwayagala ebimuli tubadde nga mu january ngagamba abagala ebimuli bya valentines musimbe otandika okuyiira naye kati oba <laughs> obudde bugenze so ŋŋamba bugambi sonda akasente akageri kaetali nti leero bweba valentines day it is not egendadde nti oba lwabami olwaba bakyala kikwatako gwe omukyala okugulirayo omwami w'ekirabo bwoba osobola okutunga nogamba mm, mm, bawa nga njagadde nnyo nsana omwebazaamu n'omwami eh, ne bwebaza omukyala w'okwagala omwezi guno gwogwe abaagalana so oba n'omuntu gwotayagala mutagende obeera nawaaki gwotayagala faruida bikobere gemanya agange era ngaolwaleero ngenda kukola n'omwami mukose anold anthony egenda okuba nga tutambuza naye programu ey'olwaleero etize tuesday ng'ate bwe kibeera nti buli lwakubiri tubeera n'omulangira nakibinge ng'alungamya ezimu ku nsonga ezimu eziba zigenza obubi ate oba ng'atuwa ne solutions nti kino kyandibadde kikolebwa weekiti naye kyasoba kye tulina okukola kye kino so nze nkukubiriza gwe atanatwegatta ku mukwano we are an online media tetuli ku tv totunonyeza munaye mu sitting room yo ng'ogamba nze ngamba noonya ku tv sibalaba tetuliiyo tuli online genda ku facebook account yo tekamu the alternative uganda ogenda kubanga ate otufuna bulungi nyo like the page fall as bwomala nyiga ka notification awo kalinga akadde buno obudde bwe twakozesanga mu, mu, mu primary buno bwokuba bweti kusooka notification awo kagenda kubeera nkakuleetera reminder everywhen we go live ngakujjukiza gamba mm, alternative is live now nga munnange otulaba buli lunaku tubeera n'omugenyi wanjawulo so byetwogerako biba byanjawulo yesterday twabadde twogera ku budget nga netugamba gwe kenyininyini ewakawo eh, oba tolina bajeti yo nga bwofuna mitwalo kumi tosobola kubajeti nga nogamba kukumi msevingako osevingako 1 gamba kasevinga omutwalo emitwalo eh, munaana za expenses mitwalo ebiri nsasuleko ki abamanja budget etandika mumakaago neryoka egenda ewalala so yesterday fe tusuubira nti ababaddeko olunaku lwa yesterday mulina kyemwayizemu olwaleero twogera nsonga ndala tulina mulangira mu studios etubeera n'omulangira eddoboozi libalikakkamu abalangira tebabaleekaanya so ate tuba twogera ensonga eziba zigenda mumaaso muggwanga bintu byabuwangwa bintu bya kalica munange kyovaolaba nti kulwokubiri lwoluba lwankizo nnyo nti ate fwetusuubira nti omwana omuwala oba gwe omwana omulenzi atafunye kuyigirizibwa kwekuletera programu eno nti ate omanye obuva obwo omanye bajajjabo bewa byonna byonna tugenda kubanga tubyogerako so tukubiriza page eri the alternative uganda gendako yanguwa aluddewo munange twatandise dda kampeyi omwami mukose omukisa abalamuseeko thenawerokaminge omugenyi waffe naye abalamuseeko yes kodeyo bakagwa abakatenze amaiso n'ebiweito mukose arnold anthony eriyankeat eryamuleto walirabira emaleeto eh, omuntu gonkoli Ah, the digitok nga we bakobye alternative uganda ye social media platform yaife ah, facebook youtube ne twitter obwoso tufuna bakalamu ah, mbeyanza onaku lwaigulo twalonchinze obatandise program empyaka the voltage the voltage edda kubangayo monday ne friday kuva sawa ndala paka sawa esatu edda buli monday ne friday nga tugea ku nsonga edebyobulamu nsonga dedembe lyobuntu ensonga dasemateeka nsonga dakwekombanya uh, nsonga dakulakulana nsonga dabyabufuzi ensonga etugemaku ngaabantu aba bulido era nga banauganda the voltage program mpyaka yatandisa lunaku lwaigulo nga lulala ogwokubiri enkumi ebiri abiri ah, namulala era nga programu yabwe era enkalamu ine abagibweine mwagibweine abagifiirirwa osokera mwagibona ku youtube eriku ne ku facebook eriku so tubakubiriza programu mpyaka edabanumira ne bakobye leero lwakubiri nakudde omwezi diri ibiri omwezi gwa ah, mwaka nkumi ibiri ah, enkumi ibiri namulala tulina omulangira nakibinge kimbugwe onomulangira ife nzenga omukopi mabagana gwemeta omukopi nzenga omukopi akopa kubalangira ate nga ndiwa saidi ere ebusoga nti bwendira ebuganda mbaku ebintu kamaala ebyendega kuba babaganda bakwoja bange so okuba naye nzenga nze kyankizo ino era kyamugendo ino so mbakubiriza nti kuba mwino nimwi nategeeza owundi obe nti mutwegaitaku ah, olunaku lupya mulangira mwali mu studios lwakubiri Ah, abaana ah, bengo bakkiriza abeerewo era ekyo tetukitwala nga kyakuzanya nti abantu beetaaga akaseera kano naye tebakafuna fe baani eh, tubeebaza okuba nti neera bamukkiriza akomewo tulabe nga tugenda maaso tula ensonga tubadde mukawulu wabaddewo okusasa mawanga nga ebyogerebwa wabaddewo ensonga ez'enjawulo ah, tulabe buganda yafunyemu ki wetagisawo ggwanga mugje okulaba nti akalo kano mm -hmm. omulundi omulala uh, buganda e, e, e, ebaako nekyenjawulo oba tetwafunyemu byonna omulanga anaba bituyisizaamu atulabe twakalu tukawunzika nkya nga abamagombola akalu kona konna kawunzika nkya emitendo egisembayo abemiruka nga balonda abakansala baabwe abamagombola so twakalaba buganda yo nga buganda era kyeyafunyemu bweba teyafunyemu omulundi oguddako eh, kitwetagisa ki uh, waliwo obuzibu oba tugendera awo abadde basusuze naye ku mitendo egyenjawulo okubatwala ne erit mwine naye bamusosodde mu mawanga <laughs> kuba nti buli gwe bawangula buli gwe bawangula kuba okulonda kwabadde ebombo mu buganda kati wabanga naye yawangula kibakitegeeza naye bamusosodde mu mawanga ejo baba tubiraba nga bwe bigenda mu maaso naye kansabe omulangira atulamuseeko then tugende mu maaso omulangira sanisa okulaba era alamusaako abalala yafuna batuwuliriza nzeera oluganda olutereezeza nyo tokuyise kubuuzatosobola kumusomesa leero nosinziramu neluli nelulinimba nga siyiga waliwo atakikwata <laughs> mbalamusizaku nnyo mwenna abatulaba era nembeebaza tuwa obudde bwamwe okulaba temusobola okutuula nemutuwuliriza nebaza naabo bonna abajjamu ensonga ez'amaanyi nnyo kwebyo tuba tuwogedde mbeebaza bannange kale temujjangu okwa mubeere naffe lwetunasobodde okutuuka gimuli oba okuba tusaako ebigambo bino nakiera mukyebaliza mukama katonda ah, mukyala farida nkuwulidde ndoza guno omwezi tugubalekere mabalina ababaagala munnaani sirina tetugenda fere sirina agenda nze kumpa kimuli munnange oba abaana bengo tebanakkiriza nze gambye sinagenda kumpa kimuli simanyi baca abasiimira bakusiimira babalangira abasiimira busiimira mwesiimira batusiimira naye batugamba nti omulangira asonga busonzi wenyine tusikutandikirawo tumalayo ensonga ya faride eno ah, mm. ensonga eno eh, eh, omuntu okufuna omubeezi yalira atandika atya oba mitendera ki like tuleyo ku nono oba tuleke abaana benonyeze kuba edda famiry yatulanga famiry negamba famiry yamukosa enungi okukosamu basa enungi narekomendinga oba nawabula naye twa mirembe gino mwesanga mukyaki mabaala mukubo mubaasi nemwewasa osuubira kiki ekiekyedde omukwano gwenaku zokuba nti gwakawerege nga gyeryabukadde ennaku zino tewali mukwano waliwo okimulangira eh, yeriba puroguramu yalunaku bulala mpanvu enaku zino tewali mukwano soka okyogereko waliwo okituliveeko nkugambye tujja kukyogerako leyo puroguramu ndala bwe muba musazeewo nga mugitadde ku mwatongoza naye yo temunaba gitongoza bwetyo ennaku zino tewali mukwano titwale bwotyo so byetulabino byakwerimba byakwesudira kwekolako fojale tewali mukwano kintu kibaita mukwano kyanjawulo mulangira agamba enaku zino tewali mukwano eh, tuja kufuna tuna programu ejjaawo mumaasotuzina temumanya omukwano kyeki omuntu yali etaza okumanya omukwano kyeki omuntu yali etaza okumanya anti kyegude gamba nti obwo obudde buwanvu akageri ke tuli nti tuli mu programu ya mukwano tujja kireeta abantu bamanya omukwano kyeki mtu wakugamba ilavyo aba kitegeezo ba tetwawula ilavyo and ilavyo ate kijja kita okusiŋŋaana ku saawa bbiri ezekino nokiŋŋamba ku ssatu which kind of love gyobayogerako mulangira sibyalavu sibimanyi nnyo kanatigambmanyi bino <laughs> manyi birala <laughs> kale wewaawo eh, ensonga y'omukwano ajja kuba yalundi eh, omulangira wangisebu nkimanyi ah, tolunda tobigobera nnyo ebimu ebyokusanga olimanya ebyebyofuzi tobikusanze tobitegera tobiwanya obudde naye eh, twabuuzidde ku weekend nga namajana galonze abakika mu palament naye nga mukwano gwo eri tomwine eh, muise mukwano gwo siwakuba nti kituufu mukwano gwo naye tomwine ako mpalana tomwine ako obuzibu nga bamukubye ebbali emyaka kumpi asatu ngaali mu palament ah, okulonda kabadde bombo bombo kiri mu buganda twawunzika luli nga uh, bobi wayini bweyawangula mu buganda beyawangula bamuyita bususuze katulowooze nnoolo naye bamusodde mukulu mukosi okoze ensobi yamaanyi nze kyemmanyira kyenzikiririzaamu okwejja mu bunnya bwe tulimu situnuulira kabokisi oba situnuulira bubokisi wamwe mm. oba situnuulira bululu wamwe kyemmanyi nze kuntegeera yange nganze kati ebintu ebyo sibitegeera nnyo sinabiwulyaku abaalonze oba tebaalonze babakoze eki kuba kati amagi nobeera nga baalonze nga gakuba abantu emiggo gegatulugunya abantu kati oba twogedde ku nsonga endala mukwano ebyo sibitegeera nnyo nize nga bwegambye nti kyemmanyi okwejja mu bunya bwe tulimu nga bannayuganda okwejja mu bunya ngaabaganda tetunulira kabokisi ako oba obokisi babakereza ku maca nemusimba layini namusuulamu wabula nina obubaka eri bannauganda bonna eri abaganda bonna okuva ewa jjajjange kabaka mwanga jjajjange yange nti boddayo abuyita buleereetu mm. njagala osooka okuba engoma saagala agalamidde wadde tetulina ngoma naye banaye bannauganda abaganda yonna gye muli badde mbasaba muwulirize engoma eyo saagala agalamidde takyayagala ani akolaki agalamidde ekyokubiri nanga nti omala okuba saagala agalamidde omaze ojogerako ate kuba gwanga mugje embeera eriwo embeera egenda okuddako yetagisa tukuba engoma gwanga mugje bannange muzookoke gyetulaga emyezi egyokubalirako nga ligamba nti minene mingi nnyo wazibu bannange enkuba ggwanga mugje yonna gye muli oba muli mu uganda oba muli ebweru wa uganda oba gwe oli mu nsi ki bannange enkuba ggwanga mugje sigenda kuddamu kuba ggwanga mugje ensonga zino nkulu kubaffe akituyisa abalangira ffe twalanganga mubakopi nti twavangayo kwaffe twakirwangako obubaka twafunanga kyemuyita mwoyo najja nakutegeeza kibanga era bagambanga nti tega amatuulye mwoyo kyagamba ekanisa okusinziira kububaka obulo gyetulaga siki si birungi jjajjange yagambye nti kubagwanga mujje era nga mukubagwanga mujje nkowoola abekobe mwenna buli muntu yenna gyoli ngaoweddira ekkobe buli muntu yenna amanye omukulu w'ekika kyo nga wakkobe mwe abakinda mujje mukinde abekkobe abakinda mwe abakinda mujje mukinde abekkobe mwe abeekubaanyi mujje mwekubaane era nkakasa okuba nti nenyumba yamuwa eri awo mu lubiri eyitibwa twekobe wadde twekobe webagiwa nawulira ono omugeye kirumira godfrey n'abalala nga bagamba nti twekuba ejjudde tugirongoseza tugiwadde kabaka enyumba eyo si ya kabaka mutebi oba si ya mutebi ronald enyumba ya musambu ogwitibwa bwekobe omusambu ogwo bwekobe gwabakobe ate gukongojibwa balugave kale abekubanyi mwena gye muli omukulu w'ekika kyekkobe musituke mu abakinda mujje mukinde ekigambo ekyo nkiddiganya ekyabakinda ekigambo kikulu nnyo buli eddira ekkobe kowulo bwekika kyo omukulu w'ekika kye nammwe abekkobe mujje mwekobaane mu abekubanyi abekkuba omumasikiba otandika okwekubaana nga mumwe abakinda n'abekinyomo mugoberera emirimu gyammwe mugimanyi mpozi omukulu w'ekika kyekinyomo temumanyi mirimu gyammwe eggwanga gye liraga si walungi ati nawe ne bannayuganda mwenna bamuli mu uganda bannayuganda abaganda kintu kitaliza muganda naddala miki nammwe mwenyinenyini abava mu bitundu byejjinja bannange no ggwanga mujje mujje ab'ekinyoma musituke musituke mugoberere bannammwe ab'ekkobi emirimu gyamu mugimanyi kubanga ensobi zonna bwe zakolebwa bwe bamala obbaleetera mutebi mwagendewa senkaba nga museka nali mutiini netunula nga museka mugendewa senkaba naye nga tebagenze nga bakaaba bagenda baseka nga bamaze okufuna mutebi naye ate mugenda kudde wa senkaba nga mukaaba mubyeddala mugenda kulaba nze nkyogera muzanga ebigambo bino nga kituuseewo kubanga nabaga nti ekiddako tuba tukikoledde ensonga zetulina kukola oba kutereeza si kirungi mwakola kubaweka temugenda kikkiriza nga otamanya bwagwa mu lubuto lwa maamawo bote tugenda kumanya lukinaabaawo ddi kinajja kitya bote bantu batagenda kutegeera kyebeyagaliramu bano abeyita abaamaanyi kigenda kukyuka kitya abantu bagenda kuddamu okuwika ku baana babwe ku migongo batandika okudduka ate ndi ekyo nkyogera nkikakasa naye bwemunaaba nga namwe temusobodde kudduka munawe mukyali balamu mujja kuzza ensonga ezo ku katambi nga bwetugwenzoogedde kubanga bagende basenkaaba nga baseka kati bagenda kuddayo nga bakaaba ate nga negyebali badde bagenda nga tugende tukwekubagize tukaabe mukabira oba mukibira ekiyitibwa bunkaabira mutebi yakitunda nebali abacubayo beyateekawa bunkaabira bamutunda era mu bunkaabiro omwo mwemwabulira bakabaka abasatu bo bwebagamba nti tebamanyiddwako mayitire okulinda kabaka kintu kwabo abawandiise oba bawandiika oba bannaffe banabatuddemu obaga nti bakabaka basatu tebamanyiddeko mayitiri naye nga bakabaka babasatu bali munkabira mwebabulira era emiti gyabwe gikola kimwegiri ah, ne mutibi nabacuba be tebafuna nsonyi batunda ekibira ekyo bunkabira kale funi gye bagenda kukabira wasozi gyemali badde mugamba namuga ntigeyo tufukamire tukowole enamirembe tukowole jjajjaffe ekiwa mirembe kuba kiwa mirembe gwe musambu ogutambulira mu biti bibiri omukazi atuula mu njuba omusajja atuula mu mwezi era bwaba kakira ku nte kumi nasatu bannakanyuma bonna bakalisa bakulembera kiwa mirembe ngakka era nawe wasozi era abemengo bamuwa omuyindi omulangira david simba ayakana nomuyindi mawuddako ku misango egyo mengo mm. newandika ebalo negamba ettaka lya muyindi naye nga tebamanyi mengo temanyi oba buganandi boodi yaabwe oba mutebitamanyi nti ebalo gyebawandika ogamba ettaka lya muyindi liriko makulu ki kale abantu nebavayobo nebatendereza bamuyita nyinimu bamuyita masumu gibyona byona tabimanyi tabimanyi era sitalina wayinza nagamba nti ataase eggwanga talina wayinza kutandikira nti balowooze ku nsonga zino kuba takolaki kuba nettaka lyebadde badde bagamba nti basobola okugenda nebagamba katugende tukuba amavi baaliwa omuyimbi buganand board yawandika nega ettaka lya muyimbiyebuzabwekiba nga kabaka talimanyi hmm. kati ye omuntu wa bulijjo agenda okubonaabona n'alumanya nasalumanya addukirewa obudukiro buliwa omuntu wa bulijjo ensonga zino teriyo kika kitakungujjanga mpewo kika kyabanga n'empewo hmm. fe twalanganga eri abakulu kubawo emengo wabeeranga ofisi ebyobuwangwa n'ennono ofisi ebyobuwangwa n'ennono eyo nti katikiro yabeerangako yenna yabeeranga n'omukyala nga va mu kika kyenkima omukyalo yayibye yayimiryanga mu wankaaki oba yali afuga wankaaki eyo nti omukyalo yayimiryanga ebbali wa wankaaki wali nga waliwo ensuwa y'amazzi ennene kati abantu bonna abajjanga n'obubaka ku mitwe gyabwe nga bafunye obubaka okuva mu bika byabwe okuva mu mbuga ez'enjawulo bajjanga mu ofisi y'ebyobuwangwa neno ne mmengo kati mukyala katikiro neyalanirizanga n'olwendo lw'amazzi era agasenanga namu olwendo lw'amazzi be baaleetanga obuki obubaka obwo ekyeta kyaliwo kati nakabaka byofuna ngaobaka nga bwabyabuwangwa nanono era katikirwe neyabuleetanga gyetuli netutegeera ekyokkola ate naffe abalangira bwetwakkirwangaku obubaka bwetwamwoyo bweyatubuuliranga biki ebyokukola era twategeezanga abantu noyita abakulu b'ekika nobaga nti mugende mukole kino baani abaatulanga mu mbuga yaani yakitinda kitinda alina okuteekawo olutindo olutindo olwo yatuteerangawo baani betwakowolanga nti kitinda bwe yava ebukasa yatugira ku kizinga bbanda bbanda bwe yasiŋŋaana olubwa luba namukwasa mpamba owoolugave ka twayitanga mu biko ebyo kati olwaleero gye buvuddeko ntwafuna enyumba eyajja eyakwata omuliro ekasubi hmm. enyumba eyo ah, si musibwa zalampanga enyumba ziyidde ziwerako enyumba eyo ah, mukyala farida agiyiseyo omulongo kajaga <laughs> enyumba eyo omukyala eyali omukyala nakakaawa omukyalo nakakawulo ye mukyala ku bakyala ba jajjaffe kabaka muteesa bao bakadulu baali bakabaka muteesa atazaala naye yali omuganzi omukyalo oyo yali mubwanaalongo obwabalongo omulezi w'abaana ye mulezi w'abaana ba uganda so saaba buganda era nabagambako nga enyumba emaze okujja nti buli muntu yena ayina abalongo buli mukyala yina ngaoli muzadde kabire mwami mutandike okwekabirako nebwoba nga si balongo ngaolina abaana mutandike okwekabirako kubanga era munaku nga samegeri nomulezi wabaana ba buganda omulezi wabalongo nalongo mubwanalongo era yalinga teyazaala neyalera era yali omulezi waffe mweyo enyumba era enyumba eyali enkulu ennyo ezimu kasibyawo yaddayo dda ateredde mu munyenye kale abaana baffe tebakyayina mulizi tetukyayina mulizi w'abaana naalo nga takola ki talinobagamba nti enyumba eyo byali badde bavaayo ab'emmengo oba ne gwebayita nyinimu kubanga agisimuga tebimukwatako kibaa namugamba nti gwe binewo tebikwatako namuguza tebikwatako yali badde yavaayo dda nga enyumba yazibwawo dda nalaba omukulu omuna agamba nti ekyomukisa omulungi abalungu tebakoze eki tebayidde nyumba olwejja omuliro naye nembagamba nti abalungu tebayiika mu mazzi abalungu tebayita muyonga era bonna bakola ki bakuddibwamu naye nga naabalungu eri ekinanamu abana abajjira mu nyumba eno naalunga ate ffe twabazaawo abali ebbali wamasira nga ag'ekasubi abali ebbali wemmengo okubanga twakirwako obubaka netumanya abalongo bano kinana mwabana bawundibwa batya bakolebwa batya baterekebwa batya era bika kyebisanidde okukolaki okuma abalongo abera batwalazawo ekinana mwabana naye bano botebanabakola kikwatibwako kubanga munange yo mutebiyaleka abacuba be ne batekawo neteka erigamba teri mulangira namumbejja akkirizibwa kuyingira kasubi yabaliwoabatnkolakyatemtbitatudde yatudde kati bannauganda bangi abavayo nibagamba mulangira tutase mulangira naye nga tebagamba bayina nyinimu mubeere mumipiira gyebika mubeere munkuuka mubeere mumipiira gyamasaza babayite ku misinde mugende mwambale obusi obutisaati naye nga ate muggwawo tayina kyasobola ekiddako eh, ekiddako takimanyi nebwemanki mugambeko talina yadde empewo nemusobola okitereeza naye nkowodde abekkobe nkowodde abekinyomo muveeyo emirimu gyamme mugimanyi mwabakinda mujje mukole ensonga ezo bannange bannauganda mwena gye muli bannauganda naddala abaganda nkubaggwanga mujje zino ndyo zaffe zino ndyo zaffe zino ndyo zaffe nkizemu emirundi esatu naye mwejja kuddawo muzatwalokoka bebakyasinze okujjuza abali ebwere mu europe obalaba abali ebweyo abali mu europe abali esimayi mu asia abaliwa bebakyasinze n'okujjuza caki z'abazungu mm. caki z'abazungu zisinga kujjuza abaddugavu bo basirwolireyo nga bwe balokoka naye nga tebagoberedde ensonga zaabwe kati bagenda kirabako nga bwe nawe situka ku kintu kya namyalo nanyenda nkuba amavinga emyalo namyalo abange emyalo gi kino kino sigenda sigenda kyeyimbamu kinene abantu balutira ddala ebigenda okubaawo naye kino obeera nga okimanyine nga tosobola kukolaki kale banaye nkubaggwanga mugye enyumba ey'omukyalo oyo nakakaawa eyaganja eyaganja omukyalo oyo yasinga okuganja era webajjanga ne bagamba kabaka muteesa nti nakakaawa leero yafuma nga bagamba nti mulwadde asinda yo yakasonzi nga basajja bakabaka badduka okunoonya ki okunoonya ensonzi Eh, yali mukyala yaganja yaganja yaganja era omukyala oyo nga bwe nabategeezako abamu abali ku online medias nabategeezako nti yali tera naabekkuba okuyingira mu kika ekyabalangira kati ate ekyo ekika kyabalangira abekuba ebakiyingiramu era nabo nababeerako ensonga zibalina okukolaki okutuukiriza nawulidde naoyo simanyi owekkobe owekkobe oba ye mukulu w'ekika kyekkobe nga yeebazaani okiwalabye mali nga muganti atadde etofaali ddene nnyo ku buganda <laughs> nakati gwe mukulu w'ekika kyekkuba mpozi nga gwe twava buzimwa netteketwe nabwe kiba nga ava buzimwa netteketwe wegendeza olimira okozesa abamu mwogera ebigambo byammwe abamu mukola ebintu byammwe nemutegendeza gweowekkuba ogamba otya nti omusajja kiwalabye male amazewo embiri zabajjajjaffe nemutebiwe amazewo embuga zabajjajjaffe atunze buli kimu ttekera amazirego gabajjajjaffe alitunze batutunzeko obuvu bwaffe nemutebi gwe nogamba nti atadde tofaali ku muganda kubanga yawandisa ebitalina makulu oba tamanyi bwaba tamanyi nibatuwa ebyabo katinakungiza abazungu kati olwokuba obutamanya buli nakiwalamayo oba oliawo nakyakoze kitegeeza bwaba tamanyi teyava buzimwa oba teketwe era bwaba tamiyi baali bamuwa obwa namwama obwo teyamala kukwata kulera luwanga luby olwa namwama eyaliko oba nawulyako bayitako namwama batuuzako namwama ate nga namwama mutufu akolaki waali oba omulamu ngaakolaki waali ate nga tosobola kutuuzako namwama ate nga omulamu waali kale byebyo bitambula ewamutebi omulamu tadda mubigere bya mulamu omulamu adda mubigere byoli abaafudde kale byomutebi bwati wakola ebintu bye batekaka abalala ngaate bali bakolaki kimomera bweyayogera ku ttaka bwebaga otunda ettaka lya mujaguzo bajjaku ekimomera nga waali nebatekako ekimomera owaabwe era kimomera gwe baleeta nabawa omukisa okuba nga batunda ettaka lya mujaguzo okuggwawo yabwa ebitu mutei bwakoze ebintu bye bwayanise obuganda bwabwe wemukidde abaganda mutei byabasasudde ebyo nabaga nti buli ekitambula akimanyi takimanyi nti akifunako obubaka naye bano abatubonyabonya abatutugunya amanyi bajjira ku ndagaano ki bakola kitya naye abantu nga tebasobola kuvaayo buli avaayo nayogerako baganda tundi kabaka mukama nze nabagamba sinza batayogera kubanga semateeka wange ampa obuyinza semateeka wange mpaawo kyetwala ate nga nze ne bwemanjogedde nze bwe ŋŋamba kufuna sente nsobola ozifuna makuba ag'enjawulo nalibadde sibeerangawo bulwenzija nenyimba embiri nenkubagwanga mugye nebagaba ne muzukuke muzukukire eddala gyetulaga siki kubanga omukyalo omulezi w'abaana yazeeyo yali alindako nagaka ndindeku okwambuka mumunyenye ntuule eyo ngaenyumba yange osanga eyinza okuzibwawo naye bukyanga enyumba eyejja tezibwangawo twawulirako waliwo omwami omubambi namwebaza avayo nagamba nti waliwo enyumba eyazimbibwa no baleeta ebyokola ekasubi ebyaviirako enyumba okukolaki okukwata omuliro kubanga ye mutebyekyalaba ngeja atafuna obubaka ngeja atamanyi bintu bino ate bo ne basomba ddala ebyokola bazinamiza eddala kati ebyokola ebyo obijja eweru wa buganda obireese mu nyumba ez'amakulu ennyo kubanga jajjanga yajja ku mutalo ogwo nakatema era mwaka gwa 1895 nkakasa kuba nti weyazimbira ennyumba eyo najituma erinya erya muzibwazalampanga nakwata omulongo we namutuuma erinya lyabakumba namulamu kati oba ogenda kuzira muzibwazalampanga ani bakumba namulamu kyenababuuza ddala mutebi newaba yakola ensobi abaaliwo tebakimanya oba yali takimanyi yali takimanyi oba teyawabulwa nga bwebaga nti batekawo kakika kamuwabula naye nga tebaalimuwabudde nti kabaka yenna oba omulangira ngaoli kunamulondo yabajjajjawo tosobola kuyingira masirago nga kikomesi yasoose okukulera kikome yasooka okukulera era ensi nekwata ekikumi nasigaza obwakabaka awo nasigaza nerukendo eri noyingirangawo mulangira era bwoba otumanyidde tukuyisaamu nempi ngaoyingidde <laughs> eri kati yeyajja buzimvu gakutta omuliro aze namaziga ge ag'obulimba nayingira eyo kabaka talina ah, kukaaba ah, bweoyogedde ku bubaka nonjijukiza omukyala dalia namagembe yabuuza n'agamba nti mulangira nafunako obubaka emirundi ebiri nga baŋŋamba nti tutwale ennyondo ya jjajja kiwanuka ku lusozi lwa setagereomaawo obakuba komaawo tomalaayo leka kuzuukusa <laughs> ah, kuzuukusa balaayo baffe gyolaga ntegeddeyo ah, mukyala dalia namagembe mukwano nsanyuse nnyo okuwulizaako ne ku meseji yo era webale tulaba naye gyoyina okutwala ennyondo eyo bayitayo nsaabwa ensaabu eyo wamusajja mukulu ekiwanuka gyolina okutwala enyonda eyo naye jagenda mubosi ya the alternative kubanga muyinza oganda katugitwale nga mulanga getwala enyonda eyo ensaabwa naye enaku meka zimugenda okubanga zabwerinde nga temunabagenda nsaabwa kuba kiwanuka mukambwe nnyo bwemugenda temusgenda mubwerinde naki kyemugenda okutwala kale sirowooza nti nno kinaaba kirungi nagenda mu inbox ya the alternative uganda osobole okulaba nti tukwatagana tuwugiremu ku nsonga eyo olusobole okgenda eh, musajja mukulu jajjaffe omulongo era omulangira kiwanuka ensaabwa oma kiwanuka mulongo ne musoke era baana bakabaka mukasa kale ndowooza ekyo eh, tumubuulidde wajaalina okugenda omuyambuza nagamba nsaba ombuulize mulangira yatugamba ku programu ewedde nti abalangira babawuzanga bazzi sikuwawuza mm, bano um, banemengo bajja nenjogera yabwe yekisiru bwovayo noyogera ku nsonga ezimu nga bagamba esimulangira eh. bakutuuma n'amanya agatalyo nenze kyemanyi tinina amanya agasukka ne mu kumi kawulira waba ayogedde ku linnya lye nga temuliwulirangako nzikiza nti linnya lyange kuba nina neryamukwatangabo amanya ge gantumibwa bajje kati nga eryamukwatangabo lyantumibwa omulangira bamunyanamayinja kawunyeke kubo lyajjo bugo bayita abamu bamwita jjajja bbaamu yeyantuma erinnya lyamukwatangabo era nankwasa obutabaazi obwempaja esatu nina eryajjajjange nakibinge eri omulwanyamuli kati amanya nina mangi Eh, kakati mangi tegagwayo nina nomukuzi eyantuma eyampa obukuzi naye nantuma erinnya erirye era nga ngwa mukika ate ekyengo hmm. eh, yanga nti amune kati nkwadde oyampa obukuzi amza ku myaka nga abiri mu ebiri nira natukiriza ekyokuboneza bwe yankwasa era abaana bali bulungi naye nantuma ki ate nzirayo newakeeya wakabaka kintu naye era nenkola kikatamanya zenkolaki nina mangi naye ngaabalangira era bampitako era mukigango olunaku olumu abali batudde abakulu mumituba abakulira abakulu mumituba gyabalangira nebaŋama nti ah, kabaka yalagidde katikiro bawandike abalangira n'abatali balangira hmm. naye mubebabagamba okuwandika nze tebampandiika nomulangira jjoko joseph kima tebamuwandiika Oh, mulangira ggulo bati bamuwandika n'omumbejja omu gwesigenda kwogera linnya lye ne mugamba nedda abanga bagenda nti muwandiike kuba tusobola okwogera ku bino ebintu byebakola mu bukyamu ne mugende mugambe mutebi nawe bweba tukimanyi nga gwe obanga mmwe abalangira twaluza mazzi na muliro bwemba mwagala okwawula abalangira abatuufu n'abatali batuufu sigamba ti muwandiike tetuwandiika fe twaluza mazzi na muliro hmm. nebambuuza emikolo gikolebwa gita nebagamba tugende gaba kabaka bwe yagabiranga ebirabo ngaabiwangezi abitwale mubalubalebesese kuba kabaka yaddizanga balubalebesese nebabigabirabebirabo ebyo babigabiranga gaba ngezi bwe yabijjanga babitwala mubalubalebesese tusaabala ejjanja emikolo egimu nabagambako oba nayogerako nanemidia ndi gyatekisize kabaka atula ku ddiba lyengo abanange tuba ku lugali mumaaso ga kabaka bajajja babuganda babaawo semu bajajja babuganda naye aliwo mutuufu kubanga naye amazzi bana agatuulako kuba kati mulangira tokka era obeireko ki oseeyeyo okwo kabaka nga ayatudde ku ddiba lyengo munemutwa ku lugali omwenge omuganda gubawo emwanyi bingi ebibaawo awo nga tukola emikolo egyo kati fe abalangira bwetwaluzaaki amazzi kate bwe guba mulyo tukuma ekyoto ewasozi nga kyankoma omulangira yenayina oyingira muliro ogwo nolaba nti no tegukwokya era ogunaabiramu ate era ngaonaaba mwenge muganda nga tegukola ki tegukwokya ate nemikolo mingi egikolaki egitambulamu egikolebwa mukiseera ekyo kkyoga nti twaluza mazzi kuba kati obanga ddala oli mwana wangoma kyembagamba bulijjo ku puloguramu ezimu tujja tukeseera twawule bazzukulu bakabaka mukasesese awo bebakuleera ku mazzi obutakka newali mumuliro awo ndizajja jjaffe kiwanuka abakolaki yabakutaasa kyobulaba nga abamu abanaddiini webajja nebasingana jjo gye nkabaka mutesa kuba yo amaze okusiramuka mm. bamukakasa nti nno katonda wabakatuliki owabakristaayo owabakatuliki yasinga amaanyi nabagamba dda kitufu asinga wabaisiraamu ntiye mumusinga abaisiraamu okukkiriza nti ye nalagira basigaye ne bakuma ekyoto nabagamba nti wekiba katonda mwe yasinga abaisiraamu amaanyi muyingire mumuliro ogwo era ekyoto ekyo obanga mugemukoze nga babakiriza okuyingira kasiba ekyoto ekyo bwekiri kakati bano omuliro bagutya nayita basajja be babiri nabaga muyingire mumuliro ogwo era baguyingiramu negutabookya bwana abaaliwo abakatuliki tebamba nti bano balina empewo yakiwanugumuliro tekukolaki tegubookya nti bajajjaffe bagoberera enzikiriza y'obuisiraamu era babwaniriza era jajjaffe yazima muzikiti gwasookera ddala omuzikiti awo ekasubi nabulagala nijajja nkabaka muwanga naye najja naisiraamuka nga naye nazima omuzikiti ogwokubiri omuzikiti ogwo gweyazimba mu lubiri oyo mayega gwe yajja n'amalala ge nagumenya omuzikiti ogwokusatu gwazimba omulangira kyabasingambo gonuhu gweyazimba emasaka eh, ngaalina omulangira kalemeera nga tanaba kufa bulwadde bwakawumpuli kubanga yafuna obulwadde bwakawumpuli nga badde ekijungute awo yakolaki weyakisiza omukono omulangira kalemeera kuba yayina namulono mukiseera ekyo tujjamu kimutwala nti yali kabaka katiakimalayo kati kati nkulaga nabino tujogere kwaggo obibuuza ni twazze kuba gwanga mugje bana enadde nzize kuba ekintu kimu ngoma gwanga mugje nasosi nesagala agalamidde kakati kati abalangira bwe tube tukolaki kati nze wasajja ebyawasajja nabiraba wasajja ebikolwa bye byemuze mumuly amawulire byemuze mulaba byemuze mubulya ku mikutu egyenjawulo ebikolwa by'omuntu byebimwanika wasajja bali badde amanya obulombolombo bwenyanja fe abalangira tumanyi obulombolombo bwenyanja abalangira tumanyi emizizo gyenyanja nalubaale kuba ekyagisa nalubaale enyanja yabalubaale kyenabagamba nti lwera bwebusizo bwa nalubaale era lwera afuga emitundu kinana mubitaano ku maziga nalubaale kakati obulombolombo obwenyanja eh, oba tobumanyi emizo gyenyanya nga togimanyi nkakasi okuba nti nendiga eno bwegibayita enyama nga bwenawulira ku mawuli gibalage yali mu lyato mwalimu endiga ate endiga tegenda ku mazzi yensonga lwaki omulangira wasajja yali abidde ebikolwa byo byebimwanika nze sijagamba nti bamulangire obasiki abantu ebintu ebimu byetuze twogera mizana eri mikono gyabantu ye byakola tamanyi bulombolombo bwa nyanja kubanga nalaba ebifaananyi gye batambula social media nange nababeera ku social media olumu nabeeranga nabo ngaalaga abawala bambadde opale bwomunda ali mukwekaja nabo ali kunyanja nalubaale tosobola jeyambulirako nalubaale togirekanirako olwo ebitakolebwa kuki kunyanja natali mulangira ketatego era lumu nasiŋanako nali ŋenda ntebe nakyogerako era ku mukuti ogumu nga nesiŋana abaanaawe ekitubulu simanyi oba kyali kitya simanyi kyatukawo kitya nalabirawo omuntu gweyali anvuga nemugamba kyamako wano nensanga abaana abawala nga bali ku mazzi bawuga naye nga ate omwana omuwala okkuba amabeere ago ku mazzi kyakolebwanga mu kiseera kiri nti munaffe afiiridde ku mazzi eh, tujjayo eh, omwoyo gwe eh, oba tujjayo omuntu oyo yatujjayo omwoyo gwe oba nga baagala nti yabulira kuki ku mazzi kubanga enfa y'amazzi tujogeddeku nti omuntu yena bwafa nga yevuunise ngaafudde ku mazzi badi yevuunise oyo kikumi ku kikumi abeera wa mukasa mukomera oba abeera mu nvuba ategedde okubanga ekika kyabwe kyali kiina empewo ya mukasa nga balina ogikola emirimu gyayo negitatuukirizibwa era omuntu ewo bwaba nga badde afudde yevuunise bwe muba mwagala okugjayo omwoyo gwe wadde omubiri muba mugufunye kuba mutena wafiira omwoyo gwe ogusigala kati muba mwagala omugja era mukwata ah, esuuka nga yamita nya atali ya polesta neri ya jinja nga njiru nemugitwala ku mazzi mumujalako bwe muti era mujala mungezi wenyini kati ngezera yamujjayo kati nemutekako emwanyi nemufuna n'omulamula mwanyi ziba mwenda nemufuna omulamula nebako nga musaba era mweyama nti ebyamu nemutuukiriza tujja bituukiriza mutuwe agenda agalamire mu nyumba eyolubeerera era nga musaba ngezi asobole omumuleeta mwetondera kabaka mukasa nemweyama okutuukiriza ebintu bye nemusaba ngezamuleete era mumaliriza okubanga mumaze kubako mulamulugo emirundi gyemuba mulina okubako omwenda era mugjawo esuuka e, eyo nemugenda nemugiteeka nemujala ku ntaanaye nemukwata omulamulogo nemugusimba emitote gyemwateeka omutwe era mumwe mwenyini abantu babaweerawo baka nti nkoze ekinti nkomyewo era ndi munju yange muno kati ate bwafa nga atunudde waggulu ennyanja eba emweganye aba tavunanyizibwa ku bananyini ki ku bananyini nyanja oba tavunanyizibwa ku balubaale oyo ye mumugjayo omwonyo gwe gubayitira ku lubalama lw'ennyanja maama gwakolaki abantu abekika nemukola emikolo egiyita omwoyo ogwo okulaba nti guvayo ku mazzi kakati ensonga ndowooza balitulagala maama najja <laughs> emikolo gyali mingi mingi awo kati ensonga ensonga y'omwana omuwala era nabagamba nti baana nabagamba nti bana emuveeyo amabeere waliwo okuba nti olina kyoyambadde mm, naye abaana baali myaka gya baana basomero tebataddeku kintu kyonna nga nembaga abaana bange muveeyo bayuza ezaala abaana nga buli mwana yina gwera ku mazzi okufa kwe bafiira ku ki nembaga muveeyo bampuliriza waliwo abavuka baali bazze nabo bampa obudde ne bampuliriza era ne bavaayo mumazi ne bagaa nti omwana omuwala ekyo takola ki takikola kati ensonga ensonga yenyanja nkulu kati bwe tutyo bwe kiba nga kyatuukawo minzaano eri mikono gy'abantu bwebawulewo byebazze bawulira byebazze bakola era nze tmunamugaa nti obasinga tiwalimulenga byebaddenga kifeesi kati nebuuza nnyo bannafe abwe gye baava engeri gyebakolamu ebintu bwa ebiseera ebisinga obungi era nebunyaina okuba nti ye nemayigawe nemutebi tebavanga nakwogera ku nyumba eno gyetwogeddeko eyomulongo oyo kajaga naye nagamba um, ronald mwena mutibi nti omulongo oyo omaye abaganda twayimbanga enyimba zaffe twagenda kajaga kumala baana akantu kanuma kanji ejwira bwekwi omulongo oyo bwanaaba avudde mumbeera agenda kwesimbirawo tagenda kwetakulira mu bantu kibanagamba nti nzaba emyongo sibalinako busu kati nga bwolaba mayiga sibalinako obusungu nenjogera eyo batereze oba benyini betereze kuba singa mbamanyini banyinako obusungu nategezako mayiga ti nomusambo gwenyini kungu kungu gweyita kunjuye kunsonda kwenyini nga gugenda erusiiti ngaava ewasuza agenda erusiiti oba ngaava esisa ngaagenda erusiiti ayita kunjuye bwe ngamba nti ngende nkowola ejjajjange serumalamawano kayime nabulagala amawano gabayingiramu bweŋama ti ŋende munyumba batanda bezaala nkwate ekiwayi kyabasava nkole emikolo kasegwa asobole okukolaki kakati nolwekyo nti tetubalinako obusigu naye tuwagala batereze twogera ku ebyo ebitujuna ate bisobole otuyamba abaana ba buganda abaana ba uganda bakulire mu mirembe abantu babere nga ebitukawo bingi kaseegu wali balemedde mukolera emikolo abasajja bava nebibaka ku baana baabwe omusajja nakwata omwana wemyaka esatu yo polisi neva kuba temanyi kunonyereza negamba biragalagala naye nga kaseegu akolaki waali kubanga kaseegu fe tetumanyi engoma eno ndogobukaba ebebayambaki tetumanyi oba tebalina saabasaava abakola omukolo gwa kaseegu oba mutebyabimanyi oba tabimanyi bwaba tabimanyi namubuzi alota mu lulimi ki ava eyatwebuuzeeko abasajja kiva ku ki nakubirizako nabantu omuntu bwekiba nga kiwadde omufamire yammwe omusajja nakera enca nekibawo bataata oba omuntu yenna musobola ekibumbaumba mutegera nti kaseegu waali naye nga teri omuntu yali badde afuna kirowoozo kigenda ku mwana muto naye obuli bwekibaawo biragalagala ebiragalagala byafuuka ebiragalagala naye nga tuyina bajjajjaffe bakikolanga batya embeera eno bweyajjanga bagimalangawo batya nalubiri bweyajjanga bamukendezanga batya kawumpuli bweyajjanga bakolanga batya nongote bwe yajjanga bakolanga batya gwemuyita kansa kookolo olimbala akakokola okwata emyendi olukyayimbibwa era abakyala abasobola okukola emikolo gyo nga bava mubika kumi abakyala kumi nga bava mubika kumi nga tebakyagenda mu nsonga tebakyegadanga n'abasajja bakola nga omukolo gwa kokolo ne mwe nemutaddayo abaganda bannayuganda temukyalowooza temukyayinamu nsa zirowooza abakituma kokolo awatali ebibimbamire ebikalirira awatali bira chemotherapies bakirwanyisanga batya abakitumanga kokolo temwebuuza muprogramu zimulaku alternative uganda limited mbaza uganda alternative uganda temwebuuza nti banobo nakibinga bajanatubulya ebintu bino twekubemu omutima tubirowoozeeko kitufu bakituma kokolo bakirwanyizanga batya kwaba emyaka gisukka ne mu lukumi kati kawumpuli bwanajja mugenda kukola mutya kuba kati mukaaba temumanyi kyakukola kale ensonga ndowooza tetujja oba mulangiro oba siki bo ebikolwa bye nebyatuukawo nabantimye balaba abantu abo ronald mwenda mutebi newasajja babateeka ku minzaani sofire tugenda kubagamba nti obano muki obasimuki kubanga zekimanyi kabaka yenna ababwati mmanyi kyebayita kabaka mmanyi obuzito bwa kabaka kabaka abeeraku omukono gweyo yenyini ttonda gguluddene kyetondeka eyatonda ensi eno ngeri mu bulongo naye yetonderamu mujja kyetama yoyo atuula mu nsi ey'omusanvu ku namulondo efuga ensi zonna etatulibwako omuntu omulala yenna era banoomuna betwogerako bajjajjaffe mu bitebe bayita bamalayika ffe gyetuyita ebisambwa obuyinza n'amanyi babugira ddala ewooyo kati ne kabaka yenna nga ddala oli kabaka ow'ensi eyo oba ow'ensi yo gy'obeeramu oba okabaka w'abantu bo obuyinza obujira ddala ewoyo yakwisako omukono gwe gwobeera nga mbasada we nomufugirako abantu be nakugamba nti kyobanga bagamba nti kitaffe ali muggulu obwakabaka bwobujje byoyagala bikolebwa omusinga bikolebwawa muggulu kati ono abeera ambasada waki kati gwetonga nti toyina maanyi ago ddala obaki kale mhm. ekibuzo kyange eh, ekiddirira ebisemba mm. <laughs> ano lyayo kabuuze ebibye nga tetunagenda mukuwumula omukyala yagambye nti yakuwulirako ku tvm oba hgtv ngaogamba nti abengeye bakolanga eddagala era bawonya agamba buli wekika kyengeye asobola okukola eddagala neriwonya kyayagala okumanya eh, eh, abengeye abengeye jjajja waabengeye omubereberye ye bakazi lwendosa emandwa bakazi bendose mandwa era yazaala maama waffe nambi nantutuulu yali mukyala wa kabaka kintu kati bakazi lwendo semandwa agamanyi baali bagayina era mutabanyi omubereberye naye omulangira kimerafubyadebunyulo nga yawunya yawunyanga omusujanafuna nenya lyakasujja kubanga yajjanjabangaki naye sijja kugamba nti mulimu abengeye kati mulimu nga nga ekika ekyo kirina empewo ezisobola okukola omulimu gwe naga nti okunoga eddagala n'okuwonya eba mpewo kati abenga ekituufu bawonya naye osinga n'owenge abenga eyabamu nga tebamanyi manyi gabo tibafuddeeyo goberya buvo bwabwe kyobalabanga nkubiriza nnyo bannange abaganda abavubuka oba oli mu nsi kyobaki muddeeyo mu bika byammwe omukulu wekika waba tamanyi bintu ebimu ngaoyagala bitegeerako genda mu inbox ya the alternative uganda tusobola omuyambako mm. netulambula ensonga zino nazitegeera era ndowooza mwafunyeko omukulu omu yakubye esimu nga musanyufu nnyo e, gye namusindika yanga nti mulangira omuntu yabadde nga asula ewange alinangayo yalera bakitaffe nti yali amanyi gye byasobera bambi yasanyuse nnyo era ndowooza ate naye bwoba omugoberedde nnyo bambi namufunako obubaka yalwana nnyo okulaba nti atuka eri alternative nemumundeetera musanyufu nnyo era ndowooza oba abasindikidde emesaje nga abeebaza ate naera yanyumidde nti gwe yabadde ateeberezewa ekika kyabwe nti no ddala ensonga ezo azituulako era yagenze naye namuga nti kubaya namugamba bwe yankubira esimu nti si gwe naye waliwo omuntu bwati ne wati anga nti okitegedde otya era ne bagenda bonna yasitukiramu yabadde nobwangu eh, abantu bali bubi nayekuba nti abamu tebagobera biroto byabwe abamu babuza bananda babatandimulokole ebintu ebyekirokole byajja okusiriwaza abantu nakolaki twagambye nti ate ababi baleetera abazungu ate si bebajula ennyo kyakizaabe okusingaki abaddugavu kati ndowooza uh, abengeye mabudde jajjawo mbereberi omulimu gwabwe gwali gwakuwonya era okufuna erinnya lyakasujja kuba yawonya omusujja era abengeye byebika binansangwa ebyasangibwa wano oba omulangira kabaka kintu byeyasiŋanawo mu buganda abengeye abo kati atera mpozi owengeri yenna omuyina okima nti jajjammwe bakazi lwendo semandwa era kintu yagenda okujaali mu ttaka era ngaateredde ebumpenje mu busiro kale ensonga enaabengeri abamuoma nga musobodde otegeera ensonga zamu kubanga nakabaale yeyakongojjanga oba yeyakolanga emikolo gya kabaka bulamu oba walumba ettanda kale olubiri lwettanda abengeri lubakwatako naye nga si mu kiseera kino kubanga ebiriyo Ah, nebyalibalekibatwalayo taliiyo eh, taliiyo ah, sirowooza nti abali basobola bakolako nze kyendowooza kusiza mubaka bwange nti ebifo bingi bituddemu abantu nga si batuufu kubayo mmengo eteekayo benekolagana nabo okusobola okwonoona yo yenkola ya mmengo kuleeta bakulu babika abatali batuufu batunza ettaka lyebika kuteka abantu tebagala bantu bategere kiri kyebakusika oba kyebaziika kale nkuba gwanga mujje bwe tubanga tusobola okukitegeerako fe abamu nsaba mujje tukwatagane tuwuliziganye tulabe nga twejja mu bunya naye muleke kutunuulira ka bokisi obokisi owo temulowooza nti nobuyinza okutujja mu bunya newekibanga tubadde era tunga bukyusiza embeera yebyobufuzi naye era twetagisa okujja mu bunya bano gye batuziika kuba ensululu mpanvu okwejjayo eyo ah, era nja kwebaza nnyo nja kwebaza nnyo omukyala nabugwere ulira mukyala nabugwere naye nti eh, yamulangira simbudde hmm. naye ngaate bano bamukasa bano abakulu bebika betuddeko nenaga nti amulangira nsimbude twetaaga okwejja ki mubunya era mwebaza nnyo monga hmm. tukali kye foundation weeri naye mwanga tukalikyoka foundation sia office mwanga tukaliki foundation bajajjaffe bagiteeka ku mitima ejja kubeera ne office mu byokuwandiika kuba twetulibwetegefu okuwandiika ebintu bino ate nga tukwataganye naabo abegomba okumanya nokubitegeera tujja kuwandiika mwanga kalichi foundation wejja okuvaayo nti kati efunye ekitebe ekyetuulako nekatimanga tu kalichi foundation tesobola kukola woofiisi tesobola kuba na kitebe ng'ate tukyalina okuba nti tutambula wanawali okulaba nti tukola ki twenunula tukola ebyo bituwagirwa bajjajjaffe okulaba nti tukoze ebingi ffe okuva biri kumi n'ebiri tulwanye ennyo twatandikira okugamba kakati muve muyo okugamba nti mutunuulira njuyi zammwe zemuzaalibwamu mutunuulire buganda ne uganda enesisi nga teri bweti era nkakasa nti abatulaba baali badde bafuna abamu baka bazze babufuna naye nga ffe tulwanako netutaasa netwegayirira mukube nga bumumbirya kati kino ekintu kya ekintu nawulidde simi bagenda gama ki coronavirus bageme sigana muntu mugema nenze omuntu yenna nalinnya mu baana bange mbwagenda bagema oba mu bantu bange abali kruzi nange asooka nga wali gula kesi ah, ah, nedda mukulu mukose leka kuleta kuletera waswa waswa muzibu nnyo bwalinnya batateesa sigaana kugema bantu bageme neeza anajja mu bange mu baana bange oba mu bantu bange bemmanyi ku kyemmanyi ku kirwadde ekyo asooka nga ggula keesi ye bwentu bwembyogerano mbirabako ebimu amabuuza <laughs> mulangira lwaki muvuddeyo kati okukulwa gwangamuje bajja gye balina kyebalabye ekijja mu maaso n'abatulaba bajja kubiteeka mu komenti abantu bafuna ebirooto abantu entalo baziraba ebintu tebabiraba naye bano bo abeeyita abanene ne bannaffe abali mu kulya ne banywa ne bacaka ne batambula tebakiraba ate beerabidde nti no ensisi yaabwe gye baleetako amala nabagaba bananyini ensi beddiza obuyinza bwabwe babulina walemeddwa okuba wagenda bo basaaba nenga bakola ki babulina mm -hmm. kati bo banalaba nti bano nabagamba nti bana ababba akalulu ekyo sikirimamu ababba akalulu tibabba akalulu kakyagulanyi aa era bobba akalulu tonyiiza kyagulanyi era bannauganda mbasaba nnyo yona gye muli manye nti munyina ebiwundu ku mitima gyammwe mulina enyiike agende mu kooti eryo ddembe riryabwe bange baloya ah, ah, ah, enkumi esatu kisoboka singa wabeerawo ekitambudde waliwo omukyala omukyala ndowooza era ndowooza namagembe ah, eh, bamukyala eh, ah, masembe waliwo yabuuziza um, kisiriko saala ah, balina ensonga zaabwe waliwo yabuuzizawo ensonga ye ngaakakasa nti amanyi nti manyi kyekiyinza okukolebwa eh, naye ekyokukola kituufu nkimanyi ekyo sikyegaana naye bayina munaabo oli atudde ekireka nebbanda yali badde abataasa ye takimanyi nze bwemaa kimanyi nina nkwatizaako so teso agamba nti ekyokola tukimanyi nti okimanyi naye nga temusobodde kunkwatizaako nga nze mbaddewo okuviira ddala mu 21 nga nze ndi mu nsonga zino olwo nyingi nvudde ku kika nyingidde eggwanga lyonna teryankolaki ankwasizaako kati okugjako nga boga nti abaana b'engobo bavaayo ne bagamba nedda ate katukubulire ekyokukola ate katukwataganire wamu era simanyi bwe naalikoze wadde obaka mbamufunye wadde bandeetera ebimu naye naalikoze nti abatakola ki obatali era mbebaza mulangira munange nakuwanikira wagamba wano nooninga kabushenga ave ku muzatta ate kabushenga yalekulidde yatugamba bwasusa <laughs> emyezi babulanga tisempija yapetishoninga baddemu okubaamyezi esatu okuvaale wenkyogeredde bwagimalako ngaakyali mu visioni mukomangawantegiweze nakuweraegiwezekyalekuli oba bamugobye oba yalekulidde nga bwe bebiyenjesebwa nti bamugobye nanti enaku zino mugavumentnebakugamba gamba nti walekuli <laughs> eh, agamba nti walekuli bafunye aleretirement naye ngaate tugendako mukahealth break atono nnyo tokomawo banange nasooka assaawo nanywako ne ku lwendo lw'amazzi naye nga nze ndowooza nti gwe munaffe yatulabye olwaleero oba ali kutulaba mukana akadde oyina kyoyizeemu kuba buli lunaku omulangira abeera alambika ensonga zanjawulo nnyo ate nga ebimu Eh, osanga no tetwandibitegedde nakubitegeera kuba ne bajjajjaffe tebabyogera n'abamu tebabimanyi so nze ŋŋamba buli otubeera n'omulangira mu studios ba mikwano mukwate peni n'olupapula ebintu bino mubiwandiike mujja kwagala okukimanya oba okukibuuzaako ng'ate tetukyamufuna abaana bengo nga banyize agamba nedda alina kulabirira eno ng'ate naffe okumunoonya tetukyamufuna so nze ŋŋamba buli otubeera naye mu studios mukozese omukisa guno woba olina kyobuuza obuuze olyoke owabulwe naye ngaate nze njagala okusaba mulangira n'obwewombeefu nti bwobanga n'okulangirira kwokola nga kubi nze tonnangirirangako kusinzira ku byenda byekakushengakuba kulungi nangiriraamamyezi esatu ogendaugenda tunga ebbanga linoayinza okubanga obubaka obujja waliwo ekisoboka okukola nekitatuwokerera akabushenga ah, teyamuwa option yamugamba nkuwadde emyezi esatu ah, option agimuwa nti kabushenga munange buva oba tukola kino ah, yamugamba bwotava kumuzaata inasigala ngaagenda mumaaso agenda mumaaso bamulanga kisempijja twali wano ngaamugamba bamula togenda kuddayo mu palamenti nga balowooza byalubalanagamba vice president nagamba engejokamu ebintu mm. eh, eh, katulinde tulabe so nze wamawe ofuna obubaka nga si bulungi ompitanga wabanga waliwo ekitakisa okukolebwa mu budde ebubula nekituukira mulangira aliwo ekisoboka okolebwa ani ah, ah, omwami kabushe nga nabeera reinstated ku mulimu ogwe ne bamuzaayo oba tekikyasoboka kyawedde kyawedde kabushe nga yano yono wani owabukedde nze simwogerangako <laughs> nze nayenjogeddeko kabushenga Oh, byabyabibyawayiriza biwayiriza ebyetalina nsaba biwandiise ebitalina makuluobakomako obakomako ate nze abobaka bushenga simanyi babamulanga kisempijja bo babaani baani ababala simanyi ba temwine ah, ah. nawereka baani abo abo mbalaba nga nva ndiirwa bweŋamba tebakomawo oba bweŋamba basita oba tudde abo nva ndiirwa naye waliwo wali ogwempulira nga yesaagala namulabako nerinnya lye nga sagala ddiwulirako gyali eyo akolangaani hmm? bwatagala mulabako oba bajjajja batagala muwuliza nkoyo omulabako naye okuba nti ekyokukola kinene tigetali nyanga ziri enva endiirwa nkoyo nomuwulirizaako abantu abo bakola ebintu bingi ze nabagamba ekintu kimu nkiddamu ngaovudde ku kabusinga nakyogera ndowooza nze nabagamba ekirungi nti nze bampa yansuubiza ekintu yakireeta nabagamba nti tebagenda kuddamu kulabikako ki kati mukulu bamulanga kisa empijja ne bwe yalireesa obubokisi ne bongeramu obululu eyayongera kkunama bwemba ŋŋambye nti otagenda kudda batajja kudda ate era nebonnabona newabeera kati banabaala bona nebagaa nti bagendera kuddamu bayigire mbukooti bawaabe era tebasobola kudda era owenyo wajja okuwemukira atlist newabeera jajjange lukembula akabokisi akasumulurira awo nekakuwemula kubanga bwanasumula obubokisi ekkumi nemubuleetera ku motoka nga bwazze buliko siiru nabusumulula nebutuuka wali nga buli buti era omulamuzi yabaganda ti mwayongeddemu kati simanyi goyo omwana ate yesimbawo emasaka si busobozi bwa bunafu bwa sente ja teyasobola kudda naye mulimu abantu abamu abogera ebigambo nga sibyansa nabuuza bamulanga kisa empijja gweye masaka giwakuliramu gwokula akawuka akali ebitooke kakoma lyantonde tekabuukawo kale nz tebijja kuzimba muzikiti ebigambo eh, tuveyo ku abo ah, omukyala suzane masembe yagamba nti mulangira mbadde mpulira ensonga zakawumpuli nga sizetegereza nnyo nga mmanyi nti si kikulu nnyo naye okusinga okusinzira wozikonyeko mbadde ensaba wozirambulule bulungi abantu bazitegeere teyali suzane masembe naye nga yo pointi ogitegedde mulananga bwenoonya nze saali yeera simanyi naye tiyali susan masembe susan masembe ensonga ye yali ku mukugu era mukyala susan masembe watuuse mukwano genda mu inbox ah, mukyala susan masembe ah, genda mu inbox ya alternative uganda okommunicatinge oh, n'omukulu mukose anod ah, nomukyala ono bikwefa liida tujja kwogera ku nsonga eyo watuuse dda era buli kimu kijja kuggwa ah, omukyalo wamuta aisha nani aisha nani kankubuulireko mukwano ku nsonga yo jajjawo wadde wawuliranga ayogera kebeera si yeye jajjawo wawuliranga <laughs> ayogera ku nsonga oba yagamba ayogera ku nsonga ya kawumpuli kawumpuli mulangira era kawumpuli mulangira mukulu nnyo era kawumpuli wamaanyi nnyo era nga bwe nabagamba nti nemukiseera kino kubabanja wakuna era bwekuba kulwaza gubasindika nakolaki nalwaza era kawumpuli yakuuma ffe abalangira abangi abenkizo abatali kugamba nti ah, emamba yavaamu abalangira abalangira bemamba eyanankere bo balangira ddala nga ffe abenkizo kawumpuli waliwo nti bano abalangira abava mu kika kyekkowa bajja olumukyalo ono nakakaawa waliwo abalangira abava mu bika ebyenjawulo nga bagaa nti bika bingi bavamu abalangira naye ti waliwo abalangira besimba abaana beŋoma bediri eŋoma eyaffe bantadde kati ffe yatukuuma ate era kawumpuli yatikkira bajjajjaffe era kizibu nnyo bw'obanga oli oyo joli nga wali ogenzekewo omusawo nagamba nti ddala nga oliko lubaale naga nti oliko kiwanuka oliko kabaka ndawula oliko kabaka mukasa oliko omulangira musoke oliko mulangira kiwanuka kawumpuli nga si yakwambaza engoye ezo olimu bibyo byonna bifu kawumpuli yatikkira bajjajjaffe bakabaka bonna kawumpuli yakolaki nebobulaba nti naze nasumikira obaninira nga kawumpuli yatikira bajajjaffe mutikira eyenjawulo kati kawumpuli mukulu nnyo omulangiro oyo nnyo era wamaanyi era kyensobola yabuza ku nsonga yakawumpuli kati otegedde nti yatikira bajajjaffe yatukuuma muzibu nnyo nnyo nga bwojenkomeza era bwagamba okusanyawo ensasolo gisanyawo naye nga jajjaffe kawumpuli agalamidde buyego mukyaggwe yasalo naga nti akaŋŋende wakabaka eno wa katonda tonda muggulu kuba nabaga nti ebiggwa bya tonda otonda guludde nekyetondeka kiri ebuzu enamakwa nebukule era nga yakkira awo era emwamayita muggulu emukono awo yakkira kale kawumpuli yeyataasa n'omulangira kalema wadde nti abamu mpulira abawandiisi bakiwandiika batyo abamu abemengo mpuli abakyogerako nabantu bakigira mungero zaabwe nti kayimba nantabuli asabala obwebumba kayimba tiyasabala lyatere ebyebumba kubanga nobuzibu bwava lwaki kayimba nantabulirwa obuzibu kubwava kwali kuwasa mukyalo oli nakku naloga bwe yava esise gwe yagoba ku kizinga nsazi naloga nakisigaza kati nakku omukyalo oyo bagaana omulangira kayimba okuwasa omukyalo oyo nakku kati muganda bwekabaka jjukuba muganda okuwasa omukyalo oyo nalimirako naganza omukyalo njakukola kinja muwasa kuba mumwagala nga omukyalo oyo aliko ekive kale ah, mulangira kayemba abataka ne batula ne kabaka baga nti aa ah, tumusindike muntalo zebuvuma kituufu eryato lyaliwo eryebbumba nga balitegese naye omulangira kayemba abamu bagamba nti yasaaba olwobwebbumba abamu balaga abazzukulu n'abantu nti yafiira mu lyato eryo so omulangira kayemba teyaseereera mu lyato eryo nti bwe yali asimbudde mu lubiri lwa kabaka jjuuko atandise lutabaalo lwe wano webayita ekisubi bayitangawo bulama kalawe bulama weyasiŋanira bwebasiŋanira omwana omuto ng'alunda embuzi ze naye ng'afuuwa endere ng'ayimba oluyimba nikayimba nantabuulirwa alisaabala obwaki obwebbumba kati kayimba omulangiro oyo abuuza abataka abaaliwo ababuuza nti omwana onoluyimba lwayimba nti kayimba nantabuulirwa alisaabala obwebbumba ategeeza ki ebulama wemuyita ekisubi kati kati awo bamusanga nebamugamba nti kawojajjaffe kawumpuli wamugambira era omulangira kawumpuli namugamba nti era tuli bakubumbidde lyaki lya bbumba era lwaki mbagamba teyaseerera mulyatero nti balyabbira kuba lyali lya bbumba teyalirinnya ngaabawandiisi oba abamwe babigamba abantu era omulangira kayemba yazaalira ddala munaku omwana bazaala omwana era omwana oyo yeyaviirako kabaka jjuuko okukisa omukono kabaka jjuuko yakaddiwa nnyo nabeera nga tekyasobola adde okulaba kale omwana oyo bamukuumira olw'obuzaale we engeri gyeyajja azaaliddwamu waliwo enyumba gye baali bamukuumiddemu ebyo kati atukomawo byamunju naye nga yeyaviirakoye <laughs> yeyaviirako kabaka jjuuko okusa omukono one four five zero seven eight nine zero one seven 145 gwe munnaffe ali ebweru ekyokukola kiri nti oteekako plus 256 area code eyo yeya uganda noteekako plus 256 789 017 145 plus 145 ojja kubanga ate oyogera n'omulangira buterevu live mu studios abalina questions zammwe wansi mu comment, mu comment section onawa live video wandikamu ekibuuzo kyo kyonna kyoyagala okumanya oba kyoyagala omulangira akulambululiremuko ajja kubanga ate tujja kubanga ebibuuzo byammwe tubisoma omulangira agenda kubanga abiddamu awo gyebujjako awo muminits ezisembayo gwe ali ku simu ayagala okuba yukankolinnaawo mweno last howe tujja kubanga ate tukukwata oyogereko n'omulangira butereevu mu studios omwami mukose arnold anthony yabadde edda n'ekibuuzo kye nga kimusiiwa ngamusala ngamusala <laughs> mutabuzeomwana ati ombadde musaba agumikirize kasa the alternative uganda ekyaliwo nange nkyali mulamu sinabafuna obubaka bwonna ku linnya eryo sematimba ebintu ebimu nange mbifunako obubaka wano omwana wateri abuuza ku kika kyenkusu ekika ebyo bwemba sefunye kulambulwa bajajjange nti ekika kino kyakolanga kiti kizibu nyo nange okumanya ebintu byaki kituufu ekintu erinja amakulu geninja sematimba sinagategeera era sigamanyi nenja kusaba nyo jajjange oba nja kusaba jajjange kawumpuli oba jajjange kabaka mwanga oba jajjange lukembula oba jajjange basobole okumbulya kulinnyeru kasita nkitegedde mukwano njakuba kubibuzako bansingako eh, nimbadde sinafunako obubaka kulinya eryo sematimba owenkusi sinafuna bakabonako kika kyenkusi kubanga sinoba ebintu bino nti nga bagaye nti bakugamba nti bino ebika byakolanga biti bino ebika byakolanga biti naawe notegeera sematimba oba yali ani kale nesimu eba sematimba babeera bediraki hmm, nsobola okubuuza nti bakama bange banobo bakolanga ki nakunywera ku nsonga eyo kale mbadde sinaba erinnya eryo sinalifunako obubaka eryasematimba ah, mulangira twatandikidde twabadde tunuulira gwanga mwejje naye abantu abamu balowooza nti oba oliawo eh, kintu kino sikya oba oliawo eh, balangira bokka baganda bokka naye nabanebyabufuzi bakola omulimu munene nnyo okulaba nga tufenna ngaeggwanga mhm. tulambulira kuba balina obusobozesa kindi okusalawo ebintu ebimu omuntu wa bulijjo kwetambulira ati nga abantu bebuuza buganda mukawulu kano tetwafunyeyo bantu basobola okufrontinga bintu byaffe nabagambako nyi nabagambako okumulangira ebintu bino bannaye mbabuulya puroguramu ezimu muzibbengamu mwetegereze gyebuvuddeko nabategezaako ku nsonga ezimu naye mbagamba nti omulangira kabaka tawutta bwe yatunulanga bw'ati yegombanga nnyo okumanya ebiri maaso amaaso ge we gakomye n'ebiki ebyeyongerayoeyo mm. ekigambo ekyo kirina amakulu oba kyankizo nnyo biki ebyeyongerayoeyo amaaso ge gatasobola kukolaki kutuuka ebintu bino mweddala temutuula abatulaba era nemutuwuliriza bwe kiba nga abanaddiini baawemuse nenjiwa zaganya okusituka mm. okyakkiririza mu kyaki bwekibanga enjuba zaganye okugenda nga bwetwali ku the alternative uganda nakibagamba nti abanaddiini tebakyalina nabo maanyi tekyali alina maanyi ga nsi eno kujjako abaki bananyini nsi baabawa omulimu gwabo tebasobodde gukola twakyogera nga nenjuba tezinabakolaki waddeyo mukyala farida ngambi yakalimu kakagala simwogerangako obubi ah, ah, kubanga bajajjange baŋgamba nti tokoleranga ekintu mulusungu lwangawo okusalawo tonyigiranga omuntu yenna kati ntambulya nnyo mu mbeera eyo obutakolaki oyinza nokuvuma nesigala nga nsika nga bwenagamba nti abatuvuma tubaaniriza bagende mumaaso bo baba tebasobola kuwuliriza byetukolaki byetwogera kati bwogamba nti abanaddiini biganye abalokole ate yeyo wafu kyoagambye nti abaleeta ebbaluwa eri abatujjako bakaboni yaffe ate abaddugavu naddala bannauganda bangi abasiba machaki bannayuganda abali ebwerubanja bawulira puroguramu zino nagamba nze nalokoka bulokole kiba oyogerako ekigambo okulokoka kiki mwabuze lwaki mu1ensanvu abalokole bayita eduniya baminiya bagoba era ono yabiziza basirwaliza abantu mumacaki abantu babajjeko ennono yaabwe omuntu okutegeera ebyobuwangwa byo omuntu okutegeera ennono yo sikusamira omuntu wababudde nayogera ku byennono nagamba nti weezuule omuntu osaanidde weezuule bangi bagenda kufa bali emyaka enkaaga ataano naye nga bagenda kuleka abaana bwe mubulamu bwensobi ensi eno egenda kuddayo mu luberebere nga weyatandikira nga nabagaa nti omuntu alime nga tuddamu n'okuwangala emyaka ekikumi kubanga nze nkakasa tugenda kuzzaawo embiri ezo tugenda kuzzaawo embuga zaffe abantu bagenda nga ensaabwa abantu bagenda nga wakabaka mukasa abantu bagenda nga wakabaka bulamu nebasaba abantu basabanga obulamu abantu bakwesanga eddagala eryaffe nego bwotuula mu kisenge kyo notuna waggulu bwoti kasolya kenyumba newebuuza nti bajjajjaffe bawangalanga abatanga ddini tezinnabakujja batyanga batya okukola ebikolobero ate omulembe oguliko amadiini amangi omuntu atta banne tunuulira mu nzikiriza y'obuyisiraamu bajjajjange gye bayagaa ne bagikkiririzaamu basheeyi baffe babatira ku makubo nga bawanaga nti batomedde embwa emodoka etomedde embwa babatiranga ku makubo abantu bafudde basheeyi abatambuzanga abasomesanga abantu eddiini abayagazisanga abantu obuyisiraamu abatunoŋŋamyanga amakubo amatereevu ag'obuyisiraamu tubutegere babatiranga ku makubo nimutebuuza teba nabalyoyi bemyoyo abanadini babatta batya enzita eno naye nga mukiseera kino nababatta bakyatambula katonda twamunyiiza alla yatwerabira bwekiba nga abasse abanaddiini abatambuza ekigambo kye abasomesa abantu ababagazisa obuisiraamu abatulambika mu mpisa ezaffe ez'amaddiini tuzitambuliremu babattiranga ku makubo naye abaabatta bakyatambula ensesaabatu mukyayingirirao nga aleka tuyingire mumakyaki gosubidde bameka bamaze emyaka nga bayingira mukyaki nebasaba nikyo kikyuseeko bano abafa bosi baana bakatonda nettuddeyo mu lubereberi lwaki guno omulembe guliko amadiini waliwo ebitaaliwo bana zino puroguramu leke gamba akatambi nkawuliriza bino si byabufuzi zino puroguramu si zakuwemula si zababulogers nti buloga babyabufuzi si tiktok zino puroguramu nkulu abatusokawo bakikolanga batya bwekiba nga obuisiraamu bajja mu 1884 newaddewo aba 1887 mwenda bajajjaffe abaaliwo lwaki bawangalanga emyaka kikumi muataano kikumi mwana lwaki tebalwananga birwadde bino ate ngaenzikiriza tezakola ki amakyaki tegaaliwo mani tegakola ki oli akugambye nti kabeere yesu yagendanga ku nsozi kweyasabiranga kweyakowuliranga amaanyi g'obutonzi kweyakowuliranga bajjajja be akugambye nti yesu yagendanga ku nyanja n'abayigirizwabo era mwana watu yakirambika buni nti n'abayigirizwa be benyini oba abantu be beyatambulanga nabo bwe yabagamba nti temwebaka tusabe ye neyeyawula ku bo n'agenda okusaba bagenda okudda engulu nga eh, eno neeno moses ali eno n'omulala gwe neerabidde naye ng'ali saidi ki ndala nga bali abantu bameka naye nga yafukamiddewo ki omuntu omu naye era bwe bazuuka bamugamba nti tukume ebyoto bisatu tuzime n'ensiisira ki satu tukuma ebyoto bimeka so tuyagamba tuzimbewo ne kanisa entono bayingire tukuma ebyoto bimeka nensisira meka kati makulu kyagali mu byoto bino makulu kyagali mu kwaka kwebyoto bino oli yali yesu omununuzi kabaka naye bamugamba tukuma ebyoto bimeka gyebuvuddeko nabagamba nti katonda wa chaki ne bayibuli takyasobola tutaasa tujja mu bunya naye tukoze tutya yeah kyekinkubiza ggwanga mujje abalina obusobozi muve mubyogamba nti muli balokole nga musaanawo muve mugamba nti muli balokole nga mugenda kuleka abaana bammwe mu bulamu bwensobi kibinya omwana osigala mubulamu bwensobi omusayi gwe ne gubeera ku nsinga gubonabona abaana bangi babonaabona kati ne wetwogerera abaana bangi balota ebintu bibakozesa abaana bangi balota bameketa amanyo engaluzi basiiwa buli kimu naye nga bambi aliawo talina watandikira kubanga bazaddeyo bamuleka mu bulamu bwensobi olwenzikiriza zino ezakolaki ezajja amulangirakakati okyodalowooza nti nabano betwaligenze nti eh, tuddukidde gye bali ebintu ah, bye basaba oluusi omutemalamu amaanyi oli akusalye kawanga ka muntu akusalye omusaayi aboonoonye enzikiriza ey'obuwangwa bo ne banoonyezaamu ebyabwe kuyiwa musaayi kutta bantu bajajja gye batakkiriza oba oliawo naye bagamba ntya ah, kasigale no mucaaki gye batansabe musaayi mbere mu nzikiriza gwe tulaba nti nawo wayinza okubanga mukulwanodi ekiro ekitwaki tetujja kidda mutanyonya ddala ku mpewo omuntu yenna lwaki ogendewo omusawo naggalawo nakugalira munda bwoba nga omanyi nti oli muganda nga toli murundi toli mutanzania toli muzaire kibi nnyo okukugalira munda omwo lwaki omuntu agamba nga tisala embuzi omusayi ogunaabe era oba ogenzera omusawo nolaba nti agamba nti yingira tuggalewo owaki akugalira munda kiki kino ogenda kunkebera ki ekinkwata kate mu nzigalidde nabaga nti abantu baleeta ebyokoola baleeta amanyi <laughs> nendiranyabo mukyala fawekatugamba nti kulamanya emese zituwesembeza tusirike tukiveeko abaana ababonaabona kati mbagamba bakitaabwe kibinyo ekigambo kino kikulu okuleka abaana mu bulamu bwensobi osanga kati omwana wate ono eyakuba simwamuwulya eddoboozi eri babenge yasanyukamu kubanga yayita mu inboxi yamwe nabakubira ne ku simu nawereza ne voice recording ndowooza mm. era ga nti byaliyo naye bakitaffe bali banaddiini ate ffe netubonabona asaba ah, mulangira akoleki ah, olaba tisanyu lyalina musanyufu nnyo gambi yatukana okumbi nti omuntu alinange eyabeeranga ne bakitaffe ne bajjajjaffe engeri yatulaze gye byasobera wana mugamba nti jemusi nti ekikututte kutegeera bweba nga bitandika nansigo byasoberawa era tutedeeza tutya ate egezo kiraba nga okubitereeza kyangu nnyo nosanga oli nagamba munimba olubaale takoma olubaale akoma n'owumula n'obiviirako ddala naye bamulaba abali obulungi nti bakitaabwe baategeera bo ne batagoberera nzikiriza eri tubanga jajja nga yalwananga nnyo nga ga nti bano abantu bazze tusaanyaawo bazze tujjako byaffe kwalira akitegedde yafuna nga obubaka n'amanya nero ne mayega yagamba juzi nti mukama we ye musomi wa bayibuli kanimaji nti mutebi mutebi noga nti mutebi musomi wa bayibuli kati ddala kabaka kyayogera ekintu ekyofe abalangira tetusamira kati bwekibanga mutebi takimiti abalangira tetusamira takimiti tokuba nsaasi tekimi tabalanga tetukwata mu ddagala tekimi tetukola ddagala mutibi tekimi tetunaaba ddagala takimanyi kati ye mayiga ava kyogamba nti ye mukamawe yeyagamba ye mukamawe simusamize ne mutebi naye nakiddamu nakyogera kabe kibanga mukamawe simusamize nga simusomi wa bayibuli nga yetagoberera bya buwango bya bajjajja be nannono kyekibaganya okuziba muzibwazaalampanga enyumba yajja mu mwaka gwa 2 1 nakati enyumba etenkana yadde enyumba mutebi gyasulamu myaka abiri kumi nagumu ebalemye okuzimba mayeganga yatusuubiza nti biri kumi nenogwokuna batagikwasa buganda nabaganda mpozi nga si yalina ddamula kati ddamula nyagirina kati bino ebintu ebiri muga nti omuntu wayogera ku misambwa emisambwa be bamalayika kyebayita omwoyo yenza ayogera kati eryo ddoboozi gwe mwoyo kati weŋŋamba nti noomwoyo bwe ŋŋamba nti emisambwa olwo mbansamidde bajja kubeera ku ebyo babeere mu makyaki bazunge bakoleki babagambe muweeyo ekimu ekyekkubi mukama agambye bwati katonda se katonda kyakka gumanyi katonda wa yakobo wa isaaka oba wa iburayimu katonda mukasa atukuma mu bulamu bw'ensi eno katonda malayika emunyeenye ndawula lukenge ndawula sekisaka gwogamba ki kuba atuulamu ki ogamba katonda ki bulamu afugira wansi katonakigogamba abantu bomukyaki nga nagogamba nti yesu yatufiririra yesu tabafiiriranku yesu batamutte olwokuwakanya ekyo kyeyali yazaalibwa ngaomwana ina bwe yalikolezera eki teyajjira mu kiti kino atiisa bantu eyakufiiririra otegedde yafukamiranga ku nsozi yafukamiranga ku nyanja yakozesanga mazzi nataka okuwonya kubanga yayogeranga ebigambo tawutta byeyayogeranga omulangira kabaka tawutta ebyazzanga abantu mu bulamu yabyogeranga kubanga kabaka yenna obaako ewuwonya kabaka aba n'empewo ewonya eya naalongo nabinene era empewo bweba erinnye kabaka akwata bukwasi mu ttaka n'agira bwatu ne bakuyisa mu maaso kabaka newaba emazzi ki nga galimu pipawo n'agaseera nogaba ganimu obuwuka nga yagasenye nga naalongo alinnye n'agaku era owona obulwadde wonna ke kayanja akabera ku lusozi lwa jjajjaffe mukyala wa lubo wa nazziba nti akayanja kukabeeranga ku lusozi awo ngaoli uh, newaba ayina bulwadde ki najjanya ku mazzi ago ngaawona bugandandi board yaguzewo omusaa bamweta nicolas agaba bugandandi board yatundawo ne bayiwamu nettaka mukayanja ako naye nga tebebuuza kana kayanja kabeera katya ku lusozi tuddeyo mu butonzi obutonzi buno bwakulanga butya banenkubiriza mwenna gye muli abaganda abanauganda teriyo kika kitaina mpewo teriyo ggwanga tiina byabuwangwa nanono yalyo nebwoba oli muteeso nebwoba oli mulugwala nebwoba oli mulaŋo nebwoba oli kimunamwe bannange muddeeyo mubakulu bebika byammwe bannange muddeeyo mutegeere obuvo bwammwe mbakubiriza muzuukuke eno ggwanga mujje twekembe twejje mu bunyalu batuziikamu twekembe twejjeko abantu aboogera nga tebamaze kulowooza twejjeko abantu abatakyalina nsa abatakyalina makulu bo nga bekolera byabwe kunyaga kutta kubba naye ngaate abafa katonda mutugamba yeyabatonda yatutondofa mukimu kifaananyi kye nabagamba tuaba naakanyonyi akatakola kalya nekamutendereza ku makya nekamutendereza ejenjakasiza mu kiro naye weewunya omuntu gweyatonda okuva mu kifaananyi ky'omwana w'omuntu natibwanga enkoko naasula enjala naasiiba enjala naabulwako bwasula olw'abantu b'olubatu bannange nkuba ggwanga mujje timujja jyetamwa mujje tujjeko abantu bano ekyokola tukimanyi ekyokola tukola ki kimanyi omuntu nattibwa ku kkubo nooli golaba naye mulowooza nti ategera n'alagira batulugunye nenjagala omuli abanaddiini bameka bemubadde muzungiramu mumacaca abalokole eye agenzeko ntikaligende makomera tulabe ku baana bange katole ku bantu abali mu makomera ku byokulyadde ebyokunywa banaddiini kiyavudde nebagamba nedda abanaddiini mwene bamuli balokole muveeyo kiba kyetagisa kukuŋŋaanira kololo buli muntu yenna yakwatibwa ateebwe batudde lipooti oliye ronald mwenda mutebiye buli olukyasaba lipooti ekibbattaka akyogerako obwogezi nga abantu bakolaki ddala kituufu kyaki zino zikyatuyamba tusaanidde okubanga tukyazikiririzaamu oba abakyaki bwe batuwemukidde kubaana bagamba nti babambudde ne balaga ebyo bwe balimu akusikawa ebuziizi kayino olwekyo sirowooza nze ku lwange mwe musigaze nzikiriza zammwe naye nze mbabuulidde abansinga ku myaka abakulu banemuzadde abaana mujja kujukuza kekaseera mwabategera mwerwaneko muleke kuleka abaana mubulamu bwansobi abaana abawala babonaabona gye bali mumawanga ag'enjawulo abavubuka babonaabona abalenzi babonaabona lwakuba nti bakitaabwe babaleka mubulamu bwaki bwensobi ate ane enyaniriza abeegomba abeewaayo okumanya ngaomwami yeyavaayo nagamulangira nzi munange nkoze ntya ndagekowa kuba ntambudde eh, nenasokeramuga nti munejje wagenda bakola kino nakino nti eh, waliyo nemuga bakola kino nekino nekati genda mugjewo obusobu obwo obwakolebwa babakwasabatulaba abalungi bwoba alina kyewayagadde okumanya ewa mulangira mulangira abasinga simanyi muweza whatsapp mulangira tali ku whatsapp tali ku social media kale so uh, tukusaba genda mwinibokisi yaffe ku facebook bweoba yagala ya messagi waliwo esimu etambula wansi ogiwezako message esms ya whatsapp message whatsapp message waliwo awali message ya whatsapp wogiwereza ebekutusa buterevu kuffe eno then tulaba engeri gisobola okusinkanya mulangira oba webanga inbox ya messenger naye osobola ogiwerezaako gwe asobola okubagira mulangira okulaba nti fena tukwaiza wamu egwanga mujja eno etambulire wamu naawe kola kintu kyekimu wereza whatsapp wereza message naawe tukola enteekateeka yonna okulaba nga mulanja tumufuna eri abebuuza nagamba digitok mukola mutya amafuta mukola mutya data nga kiri expensive naawe embeera yemu bwoba olina gosobola konna ngaowulira walyetaze okubaako okwasiza digitok olaba nti mite drive etambula ebeerawo buli week naawe ogenda mu indibox oba ya whatsapp oba ya messenger oba ya sms okulaba nti tusobola okwasiza wamu ah, programu zaffe zonna ziku youtube youtube bwoba omisiza facebook eri abatalina accounts ku facebook youtube otekaku the alternative uganda oba olaba youtube channel yaffe the alternative uh, uganda facebook ne the alternative uganda twitter onaba osobola okulaba empeeza zaffe oba oliawo naffe okuwuliziganya ah, buli lunaku tugenda mumaaso nomulangira nkusaba ekintu kimu emulangira nze siri muntu wakweraga oba kwewanika omuntu yenna mba nsobola omwaniriza bwabanga ensonga zikwataganak omuwabula mwebyo ebintu byabakoze eki kale teri wadde siri ku social media naye tuyinza kulemererwa kwogera nange eh, otusazeo okukolaki anadebikwatagana kuba nempewo naye zakungujja tinange babeera bajjajjange mm. kati kiŋgana muwabula banemugaa nti owaaye kolaba oti nebwoti nga otayambye ono munaffe nabo bakole embeera zezimu obaakageikoogambye eti toli ku social media batandise okuteesa mutale faruku agambye nze mulangira mbadde nteesa tukugulire smartphoneonogikwata neyanziza naye nga smartphone si yagenda nti neyanziza nsobola okugamba nti kati eh, nsobola naye whatsapp ah, nga balondemu mpozi naye nedda omanyi emikutu egyo sagitegeera nyo kuba siina kyenangirako nti nabyentunda sagitegeera nyo naye nga nze mbaniriza bannange kubanga ino buno luya lwamunyino tulina ddwa ejjaffeka mugambe ani mutale faruk neyanziza ssebu naye sira kupimira mpaji mu kibira naye nga neyanziza ssebu ate tonimba <laughs> bwono nimba sagala sagala kukwogeraku <laughs> Eh, sijja kwogera akitegeere tanimba nabagaa sipimira mpaji mukibira bwobanga ekigambo kibudde mukamwako nti mulangaangera kukola kino ekintu kikole kubanga nze tibanimaga nti olimbye mulangira naye nga ate olimbye balala mm. eh, naye nga nze mbaaniriza abasazeho okuva nagamba tukwatagane ate kino ekyokgamba twejje mu bunya nze saagala buyambi eh. naye naawe muba mwerwanako okulaba nti nno tuzawo buganda uganda buganda uganda kubana bakabaka bakwatagananga jaja kabaka mwanga nebaali bamusibidde eteeso ate kabaka wa teeso oba omukulembeze onno muteeso yeyakulembera ekisinde kyagenda munonabagandaabayisa ah, omwenge nenyama omanyi jajja ye kabaka mwanga okuma nti era nze nkyanyumiza muti abaganda tuli bagezi bwebamanya nti ali mukomera bamanya nti abali ku lujjiro komera banywa omwenge bo nga bokya nyama yabo bayisa namwenge gwabwe nga gukula bulungi nga batwalire bakomera nga babawo enyama babawo omwenge banywa jajjafe egulira nabwegulizi nafuluma nakolaki nagenda aera baddamu omukwata ogwokubirika okumusibira egermany ate ane germany naye era yavaayo nayitira e kenya kwekutuukira ku kizinga kuume weyasiŋgana jajjaffe omukyala avaamu kitaffe omukyala yayitibwanga nalukenge nalukenge omukyala oyo yazaala jajjaffe atuzaala ffe tekyataffe mwava kakati nolwekyo nti kino si kyange saagala tebagamba tebayamba nakibinge wabula tweyamba ffenna tuzzewo buganda naffe tuwona erino eddagala lyebatuguza eri abazungu mbuli abirime ebirimi byaffe tetwafuyiranga ki tukole emikolo gatonya ddemu abaire gatonya mutulansanja abaire mukutula nsanja wanga ddemu awanga emyezi gye gitambulye mu sizoni musenene abaire musenene kafumulambo abaireaulansigo abaire mugulansigo muzigo abaire muzigo sebaseka abaire sebaseka muwakanya abaire muwakanya omanyi musenene gokabitungotungo naye abaire <laughs> bana betugenda tambulya wamu ne gwosigadde obadde obali musenene yeka kale twazibiranga mu sizoni zaffe nga tulina byeya ate era ekiyabwe kyagamba nga tekigenda kubaawo era twasalanga amagezi tukigyewo tutya naye jusi nalaba abagamba tebasoma bayibuli balokole ekyeya kyajja enzige ne zijja amataba ne gabaawo naye era bona basoma bayibuli obona bwe tebabumanyi oba ekyokukola kyebatamanyi kakati nedda kati nkuleka abantu bangi mpulira n'omuntu asaba n'agamba nebaza mukama katonda oyo eyawanika eggulu okutali mpagi eggulu lirina empagi seruwagi lirina empagi eyeviirako era ebbugumu lino okuba nga likolaki eggulu lirina empagi eyitibwa seruwagi seruwagi yaani kati seruwagi ayinza okugamba nti nkooye abatte abantu nkooye abatulugunya abantu nkooye abasanyawo ebyaffe gonoga nti banasigalawo naye seruwagi ebintu byebyasoberawa biterezeddwa bitya so tebatereeza byange kyekinkubya ggwanga mugje oh, ekitegeeza mulangira e, bajjajja bano obakisa e, e, misambwa obutavaayo okulwanira uganda ebintu byabwe tebinatereera kale ate badde ngambagamba nti baagala embiri zaabwe baagala embuga zaabwe katubona ogamba nti ogendakakati kitinda bwagamba nti agenda tekawo olutindo embuga abogundi abolugavemu batulanga eri luddawa abenvuma abatulanga ewa mukasa bugondesiba nembuga ziriruda zebatulangamu mm. kati najja emba yava yesese najja atuterewo naye embeera eyokuba nti enkuba tugifunira mu budde naye olubiri lwa najjemba erusitiruliruddawa mm. kati ebintu byetubagamba so tetwetaaga tuzeewo ebyo tetagatuyagalireensi yaffe bagyegombangako obudde bwayo omulangira nakibinga ekyokukola akimanyi naye ate abasaba uh, nammwe mwongereeko omulanga gubeere muggumivu buli omw aguwulire so ndowooza ekyokola mukimanyi mu inbox tureplyingirawo instant getulabira message yonna so gwe alina kyayagala kyonna kyonna okuyambako oba okukwasaganyizako omulangiraoaula kyonna kyonna kyonnabatubaniriza eh, ate tebakikolera nze bakikolera ggwanga lyabwe bakikolera nsi yaabwe bakikolera baana baabweate eh, bakimanyi tetusabirizanaye oyeka alaba valu eyensonga kabadde kankolerako ekirala bogera ku namba buli naku nti abakyala kumi na mukaaga bafa bazaala mm. ah, abedda abazaalanga bajjajjaffe bo nga tebafanga bati ekizibu kiri ku malwaliro oba tebakyanywa ddagala oba tebakyagubira mitendera gino nti omukyala atuuse okukola ki kati afunye olubuto atambulidde mitendera ki bakyamenya abakyala bana bazaala abaana abawala mukyaweeka abaana bammwe enkyankiza eh, nnyo mukyaokwekwa omwana nozanayere eriba puroguramu tulituuka ku nsonga ezo tuyina omukyala namatovu hashifa agamba omulangira kimbugwe kubiira ddala ku mutwe buli abonyaabonya abazukulu ba uganda ne buganda ekisinga okunuma abazungu besibye in our natural resources mbadde nkusaba you let oil turn into blood mai oyiro oyiro wa wa president oyagala bamufule mu msayi oba eh, sisitwagira lwa kuba nti kye nalibadde nsaba oba gold uh, afukemu amayi bajjajja bakakanya emitabazungu mwe mubawa omukisa ekintu kino kiddamu ndi gwakuna nti abaddugavu abali mu america canada simanyiwa mm. mwe musinga okujjula kyaki z'abazungu ate bo nga tebakola ki kwebo bakola ne bakola ki mwe mubawa omukisa gweddayo ebbanga limaze nga mbakowula muddeyo mu bika byammwe mm. muddeyo mutegeere obuvu bwammwe omunenso ategeera giraga nga tomanyi gyova gwejagamba nti zenkaddi enesiibira mu kyaki naye abaana bo bazukulu bo obalekedde musingi ki babaituka ekiseera nebaga nga bebatabuseeko batuse nokubeera ku makubo buli agwedda lwayingira kkubo nga tokyalina mukisa guulya bigambo bya nakibinge Ah, omwami matovu twaha agamba nze mbuuza omulangira era tannafuna ngeri gyayambamu pulezidenti waffe omulonde n'agenda gye bamugamba okugenda ah, matovu ani matovu twaha mukulu matovu twaha nkwagala nyera nkwaniriza ekibuuzo kyo kirungi naye njagala ekigambo kino kya luganda yo jajjanga ŋŋamba nnyo kabaka mwanga nti ayina ennyota yasima oluzzi ennyota bwekuluma onoonyaki amazzi enyota bwokulima okolaki alina enyota yakolaki nze ntunulira abala bannaffe byebatalaba mm. ndaba byebatakolaki nakibingi bwaba agamba nti tulina okwejja mu bunya ate mbasitunuyayo gwayogerako mm. nze nakutereeza gwayogerako najja bwe ngamba nti kankolaazuukuke kati so wala ebintu byesitya kwogera oba besijakola ki naye ayina enyota yasima ki oluzzi nze sinonya muntu yenna bwe mankuby eggwanga mujje mumusituke gwanga mujje saagala agalamidde abekuba embakowodde nabe lwaki mubika byonna ebisuka ne muataano lwaki nkowodde bakkobe nabekinyomo kubanga bebakinda ekigambo bukinda kinene era nabo byekbwekiba nga ddala kituufu ali mukika kyekkuba ategeera ebintu bino nowekinyomo ekyokkola bakimanyi kati abazzukulu baveeyo babanje abekkobe babanje abekinyumo bajjajjaffe mulangiraga ekikola mukolaki mukimanyi agwe nno awulidde obubaka butuuse kugwe bukwatako tusobole okuba nti pulezidenti omulonde agenda gyalina okugenda asabe obuyinza omwami elizabeth um, omwami mutale falukwazemu n'abuuza nagamba mulangira olina obubaka bwonna ku linnya lya malungu njamuddamu waliwo tugenda okugerera ku mbiri ezo waliwo eryo erinnya kkulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo eryamalungu era bwabanga yalirina ajja mwinibox ajja mwinibox ndowooza mutabe owulidde genda mwinibox yaffe naye bwabanga bwebanga gwe malungu sinze ate si alternative mm. naye bwaba azze mu unibox amanya nti ensawo ye tebulamu mitwalo ena egya uganda gumu ebiri esatu ena eh, nozowudde bwebaba gwemalungu uganda etunyize nyo naye egyo gisoboka ofunijangu mu unibox alternative <laughs> uganda olabenda si buli omu nti abagenda otereeza oba okwezuula alina kukozesa mitwalo ena hmm. naye okusinziira ku mpewo ye oba bwebanga ddala yemalungu oba jajjayo nga yali malungu nze mugambe okusinziira kuki kumpewoye kubanga ndowooza mu myezi ngaebiri nenaku nga satu mm. malungu ogwo musamba gugweyoleka eh, gogweyoleka neguvaayo negwogera kuba gimugiramula nagyo gibeera n'enkiiko bwofuna omukisa nogendako mu nkiiko zaabwe <laughs> nawuliriza kubanga ne bakabaka ebinyina era amasengero abajjayo n'abaleeta kale erinnya lye siryangu kubanga erinnya lyo teririna titulirambika mulinnya lirina emiziro kyanga buli wanaga nti nze kiwanuka nze mukasa nze musoke tuba tetukuteeka mubalina emiziro naye nga sijagamba nti musaasiddeko nnyo akkirize amaanyi g'erinnya eryo n'obukulu bwalyo akwatagane ne banne balabe nti babaako banoonye emitwalo ena egya uganda nja balaga ekkuba erigenda emugga wadde sijagenda balaga luzi mm. naye nga jabalaga ekkuba erigenda emugga bobagende basena amazzi kalola bantu kyebulinga nti ayina nyota asima oluzzi kati oyo ye amazzi agenda kukolaki gafuna mm-hmm. ah, sekamate <laughs> zulia webale kulaba ogamba ndi wamu naawe mpagira buli muntu kituufu ayina obuwanga bwe atwaire alisa ogamba gwoli good morning to, to us all munange webale kulaba uh, you are uh, someone is watching from usa naye erinnya lye bannange saagala ndipronouncinga bubi saagala kupronouncinga amannya g'abantu bubi nnyo so i will try and pronounce your name but it is actually very difficult for me i really feel i shouldn't pronounce it siri aluganda ate si liryawo teritegerekeka naye ngaate you are watching from usa mukwano webale kulaba elizabeth anderson ogamba ugandans be careful the vaccine of corona because it is not safe it is killing people ob simanyi evidenceokonfaminga uh, nti vaccine eyombi fe twagala okubakubirawo mulanga nti nno gwe awulira nga tewetaaga vaccine eyo togaana ate omulala ayagalwa agenda okubeera nti afuna vaccine because ekinkosanze kiyinza obutakosa anold so abaagala okufuna vaccine tubakubiriza bannaye mugende fazlongas bakukebedde ngaoli corona positive temugenda <laughs> bannage temugenda abalamu ate mufune vaccine mumwetangira musooke tuleke bano abali positive tulabebaruyactinga batya tulabe bano baruyactinga batya then gwe omulamu naawe ogende bwe oba owulira nti gwe toyagala vaccini eyo kubeera nga ekutuukako oba ku bantu bo mukwana ate tokugira oli ayagala oba omulwadde gwolaba nti agyetaaga ate n'omugaana okukola ki ogenda okufuna vaccini kakadde katutwalaganyamukyala eh, falida ebisemu bobaoba ebyogera banemwerabira bannamawule mwebwetutunulira abantu baba bagema ndagala epatitis b oluvanyuma mamaze ddi bagema nebagamba lyalifu banagamba nti mubanenya no nkuwa example erese sisitimu ya uganda yeretera abantu okukolaki wano mayiga ayimirira ku tvwawulira mayiga ayimirira ku tivi nkyakijjukira nolaba baladisi nga bakwata abantu oyo simanyi sakwa mbubaganya okukizugema abaana mu masomero naye abaana babantu bayubuka ensusu abaana babantu bamukubanga empiso nagweri na ko tumanyi omwana ono yalidde teyalidde tumereza esitimu ya mwana eno eri etya kati amati nabagaa nti bano abantu benyini abali mu gavumenti abatudde mengo bebakwata engoyi zaabwe enkyafu nebazoreza mu bantu bebaleete abantu obutakkiriza mu ebyo byebagamba kuba balabyeko ebizibibaawo eddagala nebaga lyalifu juzi bawulira bagaa baita sminkondomukonteina nkagamu munana mubageno otegera nga nfuna nkaga munya zagenda dda mu bantueddagala eh, nerijja nerexpalingaati otyaba ekintu kintu kyebabagamba bo benyini bebaitya bannayuganda okuba nga tebakyabakkiririzaamu olwebyo byebakola oba byebogera kati otomunenyo ogamba nti vaccine tekiri bo benyini omusingi gwabwe bwebalina okujjanjabirako abantu obuweereza balina okutuusa eri abantu bebabwetira anabira nga tebakyabakkiririzaamu kyenakugambe ngaodesoba teriiyo nsinga erimu omunauganda nga ddala wetegeera nioba wakoma mu pitu nga nze yagitulamu obutuuzi gwe nogamba nti baminisita bonna bagudde baminisita abangi bato bagudde ba mp bo bagudde gwenogamba bwawangudde akalulu omuntu atugira akutunuulya nakyewuunya kubanga omusingi gwa wansi oweddewo kati oba wakajewa kyekyasudde bano ekiwetya abantu okwagala kubanga gwe muti omukulu mulangira mudakiika ezisembayo mbadde nsaba otangaze kubatulaba ku nsonga eno ey'omusango gwa bobi wine mu kooti otukubira mu kotooki bajjajja bakulaze tulinayo essuubi tunawangula <laughs> ah, ah, ah, ekyo sikyangu sikyangu kubanga nze bwe nali nze nomulangira jjuku mm. tubadde mu kooti nga tukugulana ne buganda ne bodi ku ttaka lyekigo kyokka nokwe kuli ne villa zikuba ziteeka mm. bwe nayingira kooti omusango twagwewolezanga ffe abalangira ababiri Eh, abalangira bameka naye nga tbugandabod erina baloya abasukane mu kumi naye jajjange yaŋamba nga tigenda okole kino genda okole kino genda okole kino nze nakolanga ebyo byebandagira mu bubaka bwange era nempangula omusango kubandoza mu uganda fe tusose okuwangula buganda land board kati virasi zammwe tujje tubaaliremu baddembe okuzijjawo oba badde muzirika kubakasabeera nti ettaka kuti egambye ettaka lyabano mm, buli ekibeerako kiba kyamwe kakati bo badde muzijjaku naye ate lwaki bazijjaku batuzimbira kadi naddwaliro yoribwale bagamba okuzibagabalizimbira bani nali nga nakola omukolo gwa musisi nga olulimaliza webati ligwemu ogwe nagumala dda era ndoza ne bwe banfudde omwana nga ekyokukola akimanyi kubakati wa myaka ndoza nga munaana akimanyi nenamugaana yoma nga nfudde okolanga bwoti neyituulamu nikyajjange nanga nti balizimbye ku ttaka ly'abaani abaana mulinamu mwenyetekateeka ezimama olwaliyo nga mufinisa ebyo abaana ba buganda banagenda ngaomu naye nga nali ngambi tulikole ki ligwemu kati noba tazijjawo baba zijjawo batuzimbira kati nze eyo eh, ategeera oluganda akitegedde baŋŋamba nga kola kino kola kino kola kino ebyo byenakola byebayoti omulamuzi ogamba ntiwadde buganandi boodi sente ezireese era omulamuzi oyo mwebaza nnyo wadde sente bazimu wadde nange singa omulamuzi enyini eyaliwo nalabirawo nga gamba nti aa ettaka lyaki lyabalangira kati noolwekyo um, nkuwadde ansa ku ekyo fetubaako fe fetukola ebyo byajjaffe batulagira netusobola okuwangula abatawangulwa ensi nekwata nababuganandibnebonya tibatuwangudde ate fena tubawa nechansi bakole apirikwa naye tujja bamega naye baba bongera kukositisi zaabwe zenkolaki zebali nsasula namatovu hashifa obubaka obutuuse bwetuva ku mpewo nabatuali mubox nabatulizkati nze koti sizitya kubanga bwenkola byebandagira bajjajjange mpangula ekyo kyebabeera bampaabidde oba mpangula ekyo kyembansaanidde okuddizibwa sizitya sitya kooti nsaba osibule kubatulabyewo naku lwaleero ngaate wetulinda bama nebaza nyo omukulu katongole faruuku banawe bali kutulaba efeinganuto yesimwerabira namagembe nanduga aisha mukwano nabugwere si wamwerabira bambi era namwebaziza kuzuka nagamba nedda mulangira twetaga ensi yaffe ah, ah, aisha nandruga mukwano nkusaba yonna gyolimanyitoli mu uganda nagenda mbox yabakulu bano ah, tisiriko saara sinakulamu mini box mm. eh, sinakulaba mu minibox yabano mugende muminibox um, namagembe mukwano nalutayamanyaze naluta yagenda muminibox yabano tujja kwogera ku nsonga eri gyewabuuzaako minibox nagiraba eyabaana bammwe abatamanyikiddwako gyebakolaki gyebagenda muminibox twogere mm, bonabona abalayi baffe batumideko salambwa salambwa omukulu salambwa erinyere kuliko col bananye neyanza obubaka mukulu wange omulangira lumaama kalemera wamala maliza ensonga webale nyo obubaka bwo naye obunyivu bwayina naye namusabye alekerawo okunyiiga mwenna bannanga abatulaba simanyina oba ndimenyani oba ndimenyani naye mukitwali nti mwenna mwenna abatwebaza abasiima tusiima tusiima nyamanya nange sowa kugamalayo naye bensabye mugende muinbox mugende muinbox ethed ah, nadutu mukwano nkutumirako nnyo webale kunjagala namagembe fatuma fatuma ah, susani masimbi nozakomawo bangi sikulaba enaku zino naye nga omukulu katongole faruko nkusaba onoonyeko onoonyeko ate tubeeka ensonga zitukubaganyako ebirowoozo abaana b'engo baneka nebaza abaana b'engo bane bannayuganda abagaana mbasuubiza mujja kirabanga ekinajjanga ekire mugenda kulaba ku baana b'engo nga bayimiridde mu layini bagambye nti bana bano be baana b'engo abaana b'engo mwenna bajjajjange bakulu bange bakojja bangome abaana b'engo mulimu bajjajja mulimu abalangira abakulu bannange mbeebaza simuyi wenna alituseewo batandibadde mm. kubanga tukubaganya ebirowoozo ate ntukiteeka mu nkola mwebale okwagala obuvu bwamu okwagala obujja gajja abaana bengo kinesunganze njagala eh, kutumirako kojja wange kojja waffe kojja wamulangira natiringo yabeera kojja wa alternative uganda bangamba abeerako the alternative uganda kwere ku youtube twogereko namwe omala bageze ku youtube anansubiza smartphone <laughs> nanyinja kuba nsomanga obubaka bwammwe ku youtube ate nange manye baani naye abamu ono yaboogera mm-hmm. eh, nze sibalaba newunyiza kati nga message twava bazifunye naye ono bwakyusiza erinyanga aliwade mana ogamba nedda yesimesesisi yono yono bannanga abaana bengombe baza akensuso era maliriza nga mbasiibula nga mbakakasa nti tubeere bumu tulwane tuze eggwanga lyaffe tudde ewaffe tutuule kubanga abaana bengo gye bali si waabwe mm. ate nsi ebalabeko temuutye nga mulaba engo ziyimiriddeawo <laughs> <laughs> ah, mukasebasinga okulaba ku baana bengo naye toddukanga ah, ah. Eh, toddukanga ojja balabako nga bali awo mbage nti banaye kamera muzireetebwembeera naawe mbamba tyabangumira ku mulabe ku baana beebwe bayinza okuva mu mbeerakisinzira mbe mwetugendera tujagenda nga tafe bakakkamu tugenza balabako bakyalirako era mujjanga ne kamera eziwerako nemulaba baana b'engo mm. era buli muganda yenna anaabawo mu kiseera ekyo mm. bwanalaba abaana b'engo mujja kukkiriza nti bye basobodde okulaba nti nno ate tweddiza ensi yaffe wadde tetunaba naye nga wetunaba tugenze mumaaso n'okuwabulwa abaana b'engo n'obakabwaso bwe batutuusaako tujja kudda ewaffe ekyo kibasuubiza bweza bweza bweza nnyo abaana bengoabatulabawadde batugambye nti abaana bengo bayinza batukkiriza kubanamulange lwakubiri naye tugenda kusaba nnyo twegayirire tulabe nti bakkiriza bwobanga oyogera ekigambo bweza oga nti byonna byonna ebyogeddwa n'ebikolebwa bubeere obweza obwakabaka mukasa fetuli bazukulu bakabaka mukasesese namwe mwenyini abasoga banange nkiddemu abasoga muleke kwezza mabega abasoga muli bazukulu bakabaka mukasesese obuvo bwammwe mwava munyolo nasese era muli bazukulu bakabaka kintu kitaka kya nawansi owoolubereberye kati muleke kwezza mabega nnyo era muli bagandanze ah, ndi kumwanjo nyo mubuganda nnyo kuba nze ebuganda nimujjwa tete kikolebwa buganda nga siriyo kigambo busoga kitegeeza businze kati mukyata falida yeyagamba nti ye musese musoga mukose enaga nti ye munyolo musoga eh. kati abasoga bannanga ekigambo obusoga mulekegamba nti siggwanga ekigambo obusoga kitegeeza buki busenzi oyo mwasengayo busenzi naye nga muli bazzukulu bakabaka kintu kitaka kya nawansi owoolubereberye owokubiri mwebale kulaba mwena abatukereddeko olunaku lwaleero okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu ate empaka wano wetumaliriza puroguramu yaffe ey'olunaku lwaleero olwokubiri tulinda lwakubiri lujja ate nga amavivi tugakubye wansi ku ttaka nga tusaba abaana b'engo era bakkirize ku lwokubiri tubeere n'omulangira ate abeereko butya bwalungamya ensi ah, gwanga mujje eddoboozi nange kandyongereko njakubeera ndyongerako buli puroguramu yange gyenaaba nkola yo meseji njakuba bangitambuza abatulaba ku youtube bamikwano mwebale kulaba zona zona meseje zemuwandika tuzisoma okuwabulwa kwamwe tukufaako nnyo so tubebaza nti mwebale kuteekayo obudde bwamwe nedata nemutulaba buli lunaku n'obutatuamabagezaaambanbansonyiwadebadenasibudde bangambe emenge waliyo timu mayiga waliyo timu kiwalabimale waliyo timu kiyima firimaani waliyo ne timu mutebi kati bwolaba abo abajja nebavuma eh, nabisibobabyo mm. ekisiru byavamu tiimu gundi tiimu gundi naye baddemu okuvuma tubalinako buzibu abantu tebakyali bagunjufu abantu tebakyayina mwatusanga tuli bagumukale banaffeemu abalaba komenti zaabwe muzibutumubawulidde tiimu gyezirimulimu abalya mu ngalo zaabwe obucuba omuvubuka bwe yavuuko natula ekitaka bwe yateekemu omwami jerimaya mukiibi ye abadde mu control room nabukeera teditenjo yakoze ku kamera olunaku lwaleero omwami mukose omwami tumusime kato yatuvuze kyobola olaba tutwenyenyamutwenyenyamuleero tukoledde tukoledde ku kubo omumbejja luwede lirian yabadde directo waffe owolunaku <laughs> omulangira mbale sobutawogera ku mumbejja kubanga yabadde director wa programu eno so mumbeja webala ekola akensuso nti omulangiraate munange nakukezeza nsaba kunsonyiwa <laughs> wano sisukkawo sikana olunaku olwenca esawa ebeeremu